အာရမဏပစ္စယောသူအာရမဏပစ္စယောကိုပစ္စယုတ်ဒေတာပါဠိမှာပါဠိအပြည့်စုံဟောထားတယ်သူအာရမဏပစ္စယောရဲ့အာရမဏပစ္စည်းဆိုတဲ့နေရာမှာအာရမဏဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အာဆိုတာလာရောက်ပြီးတော့ရမဏမွေးလျော်တယ် လူတွေရဲ့စိတ်ကလေးဟာစိတ်လို့ပြောလိုက်ရင်စေတသိက်လည်းပါတယ်လို့မှတ်ထားပေါ့လူတွေရဲ့စိတ်ကလေးအတွေးတွေဟာဆိုင်ရအာယုံစီကိုတွားရောက်ပြီးတော့ပျော်မွေ့နေကြတယ်အာယုံ မရှိဘဲနဲ့လူရဲ့စိတ်ဟာဘယ်တော့မှမဖြစ်ဘူးနေ့စဉ်နဲ့အမျှလူတွေပြောနေကြတဲ့စိတ်ဟာအာယုံပေါ်မှီပြီးတော့ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ လူအစိတ်စိတ်ထဲမှာအဓိကအကြောင်းတရားတစ်ခုကဘာလို့ဆိုရင်ဒီအာရမဏပစ္စည်းပဲအဲ့ဒီအာရမဏကိုပဲအဓိပ္ပာယ်တစ်မျိုးနဲ့ပြောလို့ရှိရင်အာလံပနစိတ်ကလေးကဘာနဲ့အလားသဏ္ဍာန်တူတော့ဆိုရင်မတန်ဆွမ်းတဲ့လူနဲ့အလားသဏ္ဍာန်တူတယ်မတန်ဆွမ်းတဲ့လူတယောက်ဟာဂျိုးရန်တို့ ဒုက္ခလေးတွေတို့မိပြုတ်ပြီးမှသူကထလို့ရက်လို့ရတယ်အနှုံးဆိုရင် तू မထနိုင်ဘူးစိတ်ကလေးကလည်းအာယုံပေါ်ကိုမိတွယ်ပြီးမှသာထနိုင်တယ်တဲ့အာယုံမရှိဘဲနဲ့စိတ်မဖြစ်ဘူးလို့ဒီလိုပြောလို့တာဒါကြောင့်မို့အထက်ကရာဆရာများကဥပမာပေးထားတယ်အဲ့ဒီဥပမာပေးထားတဲ့အတိုင်းတောင်ဝှေးကြိုတန်းဆွဲကင်လှမ်းလျက် တောင်ဝေးတို့ကြိုးတန်းတို့တောင်ဝေးကြိုးတန်းဆွဲကင်လှမ်းလျက်မစွမ်းလူမှာထရရှာတို့မတန်ဆွမ်းတဲ့လူသည်ကြိုးတန်းလေးကိုဆွဲပြီးတော့ထရတယ်လို့ပဲခொဏံချာမှတ်ဝိညာဉ်ဓာတ်တို့မြင်သိစိတ်စက္ခုဝိညာဏဓာတ်ကြာတိစိတ်သောတာဝိညာဏဓာတ်နန္တိစိတ်ခန္ဓာဝိညာဏဓာတ်လယတိစိတ် ဇီဝဝိညာဏဓာတ်ထိတိစိတ်ကာယဝိညာဏဓာတ်ထိုအာယုန်တွေနဲ့တွဲပြီးတော့ကြံတိစိတ်တို့ရဲ့ရှေ့နောက်ထိတိစိတ်ဈာတိစိတ်စသည်တို့ရဲ့ရှေ့နောက်မှာဖြစ်တဲ့မနောဓာတ်နော်စိတ်ထဲမှာ ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့မနောဓာတ်နောက်ပြီးတော့မနောဝိညာဏဓာတ်တဲ့တွေးသိပြီးတော့စိတ်တဲ့သိတဲ့စိတ်မနောဝိညာဏဓာတ် အဲ့ဒါကိုဝိညာဏဓာတ်လို့ဘာဖြစ်လို့ဓာတုဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့သုံးတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဓာတုဆိုတာ element ဇီဝမဟုတ်ဘူးတတ္တဝါမဟုတ်ဘူးအတ္တမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဓာတုရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကကိုယ်သဘောကိုယ်ဆောင်တယ်သူ့ရဲ့တဘာဝတတ္တ phenomenon တတ္တပဲဓာတုဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကအဲ့ဒါကိုအဓိပ္ပာယ်ပြောတာဒါကြောင့်မလို့စက္ခုဝိညာဏဓာတ် သောတဝိညာဏဓာတ်ခန္ဓာဝိညာဏဓာတ်နဲ့စိတ်တွေကိုဓာတ်နဲ့ခွဲလိုက်တဲ့အခါကျတော့ခုနှစ်ခုရတယ်စက္ခုဝိညာဏဓာတ်သောတဝိညာဏဓာတ်ကာဏဝိညာဏဓာတ်ဇီဝဝိညာဏဓာတ်ကာယဝိညာဏဓာတ်မနောဓာတ်မနောဝိညာဏဓာတ်လို့အဲ့ဒါလို့ဝိညာဏဓာတ်ခုနှစ်ပါးဆိုတာအဲ့ဒီဝိညာဏဓာတ်ဆွဲမှတ်မျောရှုမိယာမှုဖြင့်ကျေစုပြုညာအာယုံ6ပါးပစ္စည်းတရား၎င်း အာယုံ6မျိုးအာရမဏပစ္စယောဆိုတာလူတွေရဲ့တဏ္ဍာမှာနေစဉ်နဲ့လူတွေဘယ်ချိန်ဖြစ်ဖြစ်မွေးလာတဲ့သတိတဲလာတဲ့အချိန်ကနေစပြီးတော့နောက်ဆုံးစိတ်ကလေးဖြစ်သည့်ထိအောင်အာယုံနဲ့ကင်းတယ်လို့မရှိပါဘူးနောက်ဆုံးမှအိတ်နေတဲ့အချိန်မှလည်းအာယုံရှိတယ်သို့တော်ထိုအာယုံသည်ပစ္စုပန်အာယုံမျိုးမဟုတ်ဘူး နော်ဘဝင်စိတ်မှာလည်းဘဝင်စိတ်အာယုံလေးနဲ့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဘုရားရဲ့တရားတော်ရလူမှာအသိစိတ်ရှိနေရင်အာယုံမဲ့တဲ့စိတ်ဆိုတာမရှိနိုင်ဒါကြောင့်မို့တချို့က unconscious အာယုံမဲ့နေတဲ့စိတ်လို့ဒီလိုထင်ကောင်းထင်လိုက်မရှိနိုင်ဘူးဆံရဆံရအာယုံလေးတွေတော့စိတ်ထဲမှာရှိနေတာပဲအာရမဏတတ္တိကခြေဆုပြုတယ်သို့တော့စိတ်ကလေးရဲ့တိမ်မွေ့မှု ပြင်းထန်မှုတော့ဒီလိုတော့ level တို့ degree တို့တော့ क्वा တာပေါ့ထိုစိတ်ရဲ့လှုပ်ရှားမှုဟာအရှိန်အဟုန်ညင်းတော့ क्वा တာပေါ့ဘဝင်စိတ်ဆိုရင်တိတ်ပြီးတော့တိမ်မွေ့တယ်လူတွေကအိတ်နေတော့အသက်ရှူနေတာဘဝင်စိတ်ကြောင့်ရှူတာအဲ့ဒီဘဝင်စိတ်ကလေးကြောင့်မလို့အသက်ရှူမှုဟာဖြစ်ပြီးတော့နေတယ်လို့ဒီလိုပြောတာနော်ဒါကြောင့်မလို့အာနာပါနဟာစိတ်တစဝါယောဓာတ်စိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဝါယောဓာတ်လို့ဒီလိုပြောတာ အေးအသက်မရှူတောင်မှပဲစိတ်ဆိုတာလုံးဝချုပ်သွားတယ်လို့ပြောလို့မရဘူးတိတ်တိမ်မွေးသွားတဲ့စိတ်မျိုးဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့အသက်ရှူရပ်သွားတာမျိုးလည်းရှိသေးတယ်အသက်ရှူရပ်သွားတော့လဲကမ္မဇယုတ်တွေရှိနေသေးတယ်မြလူဟာမသေးဘူးလို့ဒီလိုပြောတာကမ္မဇယုတ်နဲ့ကံ့ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ကဆက်လက်ရှင်သန်နေသေးတယ်မြလူရဲ့ခန္ဓာလူရဲ့ဘဝဟာအဆုံးမသတ်သေးဘူးကမ္မဇယုတ်တွေအဆုံးသတ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ ကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဒီပရိသေရိစိတ်ဘဝင်စိတ်ဆိုတာတွေလည်းအဆုံးသတ်သွားပြီနောက်ဆုံးသုတိဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလူတဘုံမှာဆလာတဲ့အချိန်တုန်းကလည်းပထမဆုံးစိတ်လေးကိုပရိသေရိခေါ်တယ်အဲ့ဒီပရိသေရိနဲ့ဘသူနဲ့ရှင်တွဲလာတော့ဆိုရင်ကမ္ပဇယုံနဲ့ရှင်တွဲလာတယ်ကမ္ပဇယုံနဲ့ပရိသေရိစိတ်တို့သည်ဗျိုင်းသူဖြစ်လာကြတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာအချင်းချင်းအပြန်လန်မိခိုပြီးတော့ဗျိုင်းသူဖြစ်လာကြတယ်ဒါယုံနဲ့နံရှိတဲ့ဘုံတွေပေါ့ လူပုံကိုဥတည်ပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိခင်ရဲ့ဝမ်းထဲမှာကလလရေကြီးဖြစ်စတဲ့အချိန်မှာတရေစိတ်လေးရဲ့ထိုတရေစိတ်မှာရှင်တဲ့စေရသိက်ရဲ့ဒါတပိုင်းရှင်တွဲလာတဲ့ကမ္မဇယုတ်ကယုတ်30ယုတ်30ဆိုတာကာယတတကကလက30ဘာဝတတကကလက30ဟရယဝတ္ထုဝတ္ထုတတကကလက30လို့ဆိုပြီးယုတ်ပေါင်း30 အဲ့ဒီရုပ်ပေါင်း30နဲ့ရှင်တွဲပြီးတော့သရေစိန်လေးကပေါ်ပြီးတော့လာတာဒီကမ္မစာယုတ်ကလေးကပရိသေစိတ်ပေါ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ကံရဲ့စွမ်းအားကြောင့်ပရိသေစိတ်လေးမှလည်းဖြစ်တယ်။နောက်ပရိသေစိတ်လေးရဲ့ဥပခိုက်မှလည်းထပ်အသည့်ဖြစ်တယ်။ဘင်ခိုက်မှလည်းထပ်အသည့်ဖြစ်တယ်။စိတ်ဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူး။ तू ကကံရဲ့စွမ်းအားနဲ့သွားနေတာ။ စိတ်တစ်ခုမှ तू က၃က၃ကထဖြစ်တယ်ကမ္မဇာယုတ်ကနော်စိတ်ကလေးတစ်ခုမှခဏငယ်၃ခုရှိတယ် moment လို့ခေါ်တာ moment ၃မျိုးရှိတယ်ဥပရဲ့ထီရဲ့ဘင်းရဲ့ဒါစာစကားပြောတာအရက်လို့ပြောမယ်ဆိုရင်ဖြစ်တီပြက်နော်ဖြစ်တာရဲ့ရပ်တန့်နေတာခဏလေးရပ်တန့်တဲ့သဘောရဲ့ပြက်သွားတာရဲ့ရပ်တန့်တဲ့သဘောဆိုတာအကြာကြီးမဟုတ်ဘူး အကြာကြီးမဟုတ်ဘူးဒီခဏသုံးခုကတညီတည်းပဲပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့မှတ်လို့သားလို့လွယ်အောင်ပြောရလို့ရှိရင်တော့ဒီစက္ကန့်ဆိုတဲ့ဒီနာရီလေးရဲ့စက္ကန့်ဆိုတာတဲ့ပို့ပြီးတော့တိုတယ်လို့တော့မှတ်ထားပါတစ်စက္ကန့်အတွင်းမှာဆိုရင်စိတ်ဟာဂရေတသိန်းလောက်ဖြစ်ပြနိုင်လောက်အောင်မြန်တယ်ပေါ့လင်းမြန်တယ်သို့တော့နားလည်လို့လွယ်အောင်လို့စက္ကန့်နဲ့ပဲပြောအောင်3စက္ကန့်ဆိုပါစို့ စိတ်ကလေးတစ်ခုဟာ3စက္ကန့်ရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြစ်တာက10စက္ကန့်တီးနေတာ10စက္ကန့်ပြတ်သွားတာ10စက္ကန့်ဟော3စက္ကန့်အဲ့ဒီလိုစက္ကန့်တိုင်းစက္ကန့်တိုင်းမှာကမ္မဇာယုတ်တွေကအသေးအသေးဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီမှာပရိသေစိတ်ကလေးကလည်းသူ့အာယုံနဲ့သူလာတာဒီအာယုံကအတိတ်ဘဝကလာတဲ့အာယုံေကဏီအတိတ်ဘဝမှာမြင်ခဲ့တဲ့အာယုန်သည်ထိုအာယုန်ကိုအကြောင်းပြုပြီးကံကနေပြီးတော့တွန်းလှုပ်လိုက်လို့ ကိလေသာတွေကဖန်တီးပြီးကံကတွန်းလှုပ်လိုက်လို့ဘဝတည်းတစ်ခုရလာတာကံကဖန်တီးပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီကံအရှိန်မကုန်မချင်းဟောဒီကံစားရုပ်တွေကဆက်လက်ပြီးတော့ဖြစ်နေတယ်လို့ဒီလိုပြောတာနော်အဲ့ဒီလိုဆက်လက်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာ तू ကစိတ်နဲ့ရှင်တွဲပြီးတော့အမြဲတမ်းလာတယ်စိတ်နဲ့ရှင်တွဲပြီးတော့လာတယ်ကံစားရုပ်နဲ့စိတ်တို့သည်ဒီပရိသေစိတ် နောက်ပိုင်းကျတော့ပရိသေတွေစိတ်မကဘူးတခြားစိတ်တွေပါပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီစိတ်တွေဟာနောက်ဆုံးဘဝနောက်ဆုံးနေ့နောက်ဆုံးအချိန်ကလေးရောက်သည့်ထိအောင်သူသွားနေမှာပဲဒါဘယ်သူအချိန်နဲ့သွားတာတုံးဆိုကံအချိန်နဲ့သွားနေတာကံကရှိသေးလားဆိုမရှိဘူးဒီဘဝအသိလောက်တာကအသိကံတရေရလာတဲ့ကံလေးကချုပ်သွားပြီးမရှိတော့ဘာနဲ့ဥပမာနဲ့နားလည်ရတော့လို့ဆိုလို့ရှိရင်ကြည့် မျိုးစေ့လေးတစ်စိတရက်စီလေးတစ်ခုမြေကြီးထဲမှာချပြီးတော့စိုက်လိုက်တယ်စိုက်လိုက်လို့အဲ့ဒီတရက်စီလေးကအမြင့်ကလေးဆင်းလာပြီးအညောင်အောင်လေးထွက်လာတယ်အဲ့ဒီတရက်စီလေးကဘာဖြစ်သွားလဲပုတ်သွားတယ်ဘာခြံရစ်တုံဆိုအမြင့်နဲ့အညောင်ခြံရစ်တယ်အဲ့ဒီအမြင့်နဲ့အညောင်ကနေပြီးတော့ပင်စီကြီး ဖြစ်လာတာဘယ်သူကထိန်းနေတုံးဆိုမြေနဲ့ရေနဲ့ကထိန်းသွား ပင်ကိုပေါက်ဖွားစေတတ်တဲ့မျိုးစေ့ဟာရှိသေးလားမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒါလိုပဲလူတွေရဲ့ကံကဒီတရေစိတ်လေးကိုချပေးလိုက်တဲ့ကံဒီမရှိတော့ဘူးသို့တော့ဘသူတွေကနေဆက်ထိန်သွားတော့ဆိုရင်ဒီပစ္စုပန်မှာအာယုန်တွေတို့နော်စိတ်စိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်တွေတို့ဥရုကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်တွေတို့အပြန်အလှန်အာဟာရတို့ဒါတွေကနေဆက်ပြီးတော့ထိန်းသွားတာ ကာမစာယုတ်တွေရဲ့အရှိန်ဟာသူအရှိန်မကုန်မချင်းဒီယုတ်တွေနဲ့ဆက်သွယ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးသုတိစိတ်လေးဖြစ်သည့်အထိအောင်အဲ့တော့စိတ်ဆိုရင်ဘယ်စိတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်အာယုန်နဲ့ကင်းပြီဖြစ်တဲ့စိတ်ရလို့မရှိဘူးလို့ဒါကကျမ်းဂန်အရာဒီလိုပဲမှတ်ရမယ်စိတ်ရှိရင်အာယုန်ရှိတယ်ဆိုတာဒါသေချာပေါက်မှတ်ရမယ်တစ်ခုပဲเนาะအမတန်တိမ်မွေးတဲ့အာယုန်ကိုလည်းစိတ်ကစိတ်ကတိမ်မွေးရင်အာယုန်ကလည်းတိမ်မွေးတယ်လို့ပဲမှတ် တခါတလေစိတ်မရှိတော့ဘူးလို့ထင်ရလောက်အောင်သိမ်မွေ့တာမျိုးရှိတယ်လေသို့တော်လည်းရှိနေတယ်ဥပမာမဲ့အိပ်ပျော်နေတဲ့အချိန်ဘဝင်စိတ်ဖြစ်နေတယ်အာယုံမရှိဘူးလို့လူကထင်ရင်ထင်နေလိမ့်မယ်သို့တော်အဲ့ဒီဘဝင်စိတ်လေးမှာသူ့အာယုံရှိနေတယ်သို့တော်လူကမသိဘူးမသိသည့်အတွက်ကြောင့် unconscious တို့ဘာလို့ပြောတာ ပစ္စုပန်ဒီဘဝင်စိတ်တို့ဘာလို့ဆိုတာအခုပစ္စုပန်အာယုံနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးအတိတ်ကအာယုံကြောင့်မို့လို့သူတို့ကအတိတ်အာယုံနဲ့သွားနေတာကံရဲ့စွမ်းအားကြောင့်အတိတ်အာယုံနဲ့သွားနေတာအဲ့တော့အာယုံကင်းတဲ့စိတ်စေတသိက်ဆိုတာမရှိဘူးလို့အဘိဓမ္မာမှာအာယုံ6မျိုးဆိုတာဒီအာရမဏပစ္စယောမှာနားလည်ဖို့အာယုံ6မျိုးဆိုတာပြရူပါယုံနဲ့နော် တတ္တာယုံနဲ့ခန္ဓာယုံနဲ့ရတ္တာယုံနဲ့ဖွတ်တဘာယုံနဲ့ဓမ္မယုံတို့အဲ့တော့ရူပယုံဆိုတာကမျက်စိကမြင်ရတဲ့အဆင်းအာယုံလေးကိုခေါ်တာမျက်စိကမြင်ရတဲ့အဆင်းအာယုံလေးကိုရူပယုံလို့ခေါ်တယ်နားကကြားရတဲ့အတန်ကိုတတ္တာယုံ အနံ့ကနံရတဲ့အာယုံကိုလျှာနဲ့ထိရတဲ့အရသာကို ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ထိတွေ့ပြီးတော့သိတာဘာတော့ဆိုရင်ပျော်သဘောမာသဘောပထဝီရဲ့သဘောအေးတယ်ပူတယ်တေဇောရဲ့သဘောလှုပ်ရှားတယ်တွန်းကန်တယ်ဝါရောရဲ့သဘောအဲ့ဒါကိုဖွတ်တဘလို့ခေါ်တယ်ထိတွေ့စရာအာယုံဉာဏ်နဲ့အာယုန်နေမှန်တယ်မြတ်စိတ်အာယုန်ရောနိဗ္ဗာန်အာယုန်နေရောဉာဏ်နဲ့ယုတ်တရားတွေအာယုန်နေရောအဲ့ဒီအရာတွေအလုံးပေါင်းပြီးတော့ဓမ္မာယုန်လို့ဒီလိုခေါ်လိုက်တာเนาะအဲ့ဒီလိုခေါ်လိုက်တဲ့အထက်မှာ ဒါကြောင့်မို့လို့ဓမ္မယုံဟူရာ၌မျက်စိနာနှာခေါင်းလျှာကာယအကြည်ယုံများထိုအကြည်ယုံများတွင်ထင်လာခြင်းမရှိသောယုံများစိတ်အားလုံးစေတသိက်အားလုံးနိဗ္ဗာန်ပညာများပါဝင်သည်လို့ဓမ္မယုံဆိုတဲ့အထက်မှာအဲ့ဒါတွေပါတယ်ပတာရယုတ်တွေတွင်ထင်လာတဲ့အာယုံကတစ်မျိုးဆိုပါစို့ရူပယုံဆိုတာစက္ခုပတာရယုံမှာထင်ဟလာတဲ့အာယုံကိုခေါ်တာနော်တတ္ထာယုံဆိုတာ သောတပတ္တာရမှာထင်ဟပ်လာတဲ့အာယုံကိုခေါ်တာခန္ဓာယုံဆိုတာခန္ဓာပတ္တာရယုံမှာထင်ဟပ်လာတဲ့အာယုံကိုခေါ်တာရတ္တယုံဆိုတာလျှာဇီဝပတ္တာရမှာထင်ဟပ်လာတဲ့အာယုံကိုခေါ်တာကာယဖုတ္တပါယုံဆိုတာကာယပတ္တာရမှာထင်ဟပ်လာတာကိုခေါ်တာအဲ့ဒါတွေမထင်ဟပ်ဖဲနဲ့စိတ်နဲ့တွေ့တဲ့အာယုံတွေအားလုံးကိုဓမ္မယုံလို့ဒီလိုပြောတယ်နော်အဲ့ဒီတော့အာရမဏပစ္စည်းကို မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့အခါမှာရူပယရဏံသက္ခဝိညာဏဓာတုယတံတံမြုတ်တကာနိသဓမ္မနာ အာရမဏပစ္စေနပစ္စယောဆိုပြီးတော့အဓိကမျက်စိနဲ့အဓိကဆက်ဆိုင်ပြီးတော့မျက်စိနဲ့စက္ခုပန္နာရကိုမှီပြီးတော့ရူပါယုံကိုအမိပြုပြီးတော့ဖြစ်တဲ့စိတ်ကလေးကိုအဓိကထားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကဟောတယ်ရူပါယတနာအစင်အာယုံလို့ဆိုတဲ့ရူပါယတနာသည် စက္ခုဝိညာဏဓာတုရာစက္ခုဝိညာဏဓာအား၎င်းတန်တမြုတ်တကဏံထိုစက္ခုဝိညာဏဓာနှင့်ရှင်တဲ့ဓမ္မနံစေတသိက်တရားတို့အား၎င်းအာရမဏပစ္စေနအာရမဏပစ္စယတတ္တိဖြင့်ပစ္စယောဥပကာရကောခြေစုပြုတတ်သည်ဟောတိဖြစ်ဒီလိုဆိုလိုတာအဲ့တော့ဆိုလိုတာကမြင်သိဆိုတဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာတာဟာရူပယုံမရှိဘဲနဲ့ပေါ်လို့မရဘူးလို့ပြောတာเนาะဆိုပါစို့ gas မီးချစ်တဲ့ကမီးတောက်ကလေးပေါ်လာတာဟာဖိချစ်မှုဆိုတာလေးမရှိဘဲနဲ့ပေါ်ပါမလားသူ့ဘာသူ gas မီးချစ်လေးဒီတိုင်းထားရင်မီးမတောက်ဘူးအကြောင်းတစ်ခုထပ်ပြီးတော့လူတယောက်ယောက်ကဖိပြီးတော့ချစ်လိုက်မယ်အထက်ထဲမှာလည်း gas ကလည်းရှိနေတယ် condition တွေဆုံသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဟောမီးတောက်ကလေးပေါ်လာတယ်လို့ပဲဒီမှာလည်းပဲစက္ခုပတာရဆိုတဲ့ပတာရအပေါ်မှာရူပါယုံဆိုတဲ့အာယုံနမိတ်ကလေးလာထင်လိုက်တာ ထင်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်စက္ခုဝိညာဉ်စိတ်ကလေးပေါ်လာတယ်ဒီဒီစိတ်ကလေးကိုဓတနာစိတ်မြင်တဲ့စိတ်လို့ပြောတာမြင်တယ်လို့ဆိုပေမဲ့လို့သူဘာမြင်တယ်ဆိုတာမသိနိုင်သေးဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာဥမာမှာပဲပန်းပွင့်ကလေးတစ်ပွင့်ကိုကြည့်လိုက်လို့ပန်းပွင့်လေးနဲ့ဒီမျက်စိလေးနဲ့တိုက်ဆိုင်သွားမှုလေးဒီပန်းပွင့်ဆိုတဲ့အာယုံလေးကိုရယူမှုလေးတွေသူမြင်တယ်လို့ပြောတာ ပါဇက်ကမြင်တယ်လို့ပြောတဲ့အဆင့်ကြတော့စိတ်ပေါင်းများစွာဖြစ်ပြီးမှပြောလို့ရတယ်ဒီစိတ်လေးကသူကဘာမှမသိသေးဘူးဆိုလိုတာကအမြင်တကားကိုစဖွင့်လိုက်တဲ့သဘောလေးလောက်ပဲရှိသေးတယ်နော်သူဘာမှသိသေးတာမဟုတ်သေးဘူးသူ့ရဲ့ဘာလို့လဲဆိုအင်မတန်အားနေတယ်ဒါစိတ်ဖြစ်ရှင်လေးကိုကြည့်ရမယ်အဲ့ဒီစက္ခုပတာရစက္ခုဒီစက္ခုဝိညာဉ်စိတ်ကလေးကရူပါယုံကိုမြင်တယ်လို့ဆိုတဲ့နေရာမှာ စ္စုပန်ရူပယုံကိုသာမြင်လို့ရတယ်ပစ္စုပန်ဆိုတာအခုလောလောဆယ်ဖြစ်တယ်အကြောင်းကိုဆွဲပြီးတော့ဖြစ်လာတယ်ဆိုတာကြည့်ပန်းမွင့်လေးတစ်ပွင့်ကိုမြင်တယ်ဆိုတာဆိုပန်းမွင့်လေးတစ်ပွင့်သည်ပထမဘယ်မှာလာပြီးတော့ reflect ဖြစ်တယ်လေမျက်လုံးထဲမှာ reflect လာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီ reflect လာဖြစ်တာဒီတိုက်ခိုက်မှုတစ်ခုနော်တိုက်ခိုက်လိုက်တာ ਨੇ တူတူပဲဥပမာပဲစီကို စီကိုဒုတ်ကလေးနဲ့ရိုက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အတန်ထွက်လာတယ်လို့ပဲဒီအဆင်းအာယုံလေးကမျက်လုံးကိုလာပြီးတော့ reflect ဖြစ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်သူကအသိစိတ်လေးပွားနဲ့ပေါ်လာတာမန်အားဖြင့်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ရူပါယုံကမျက်စိကိုလာတိုက်တာဘာမှမရှိဘူးလို့ဒီလိုထင်ကောင်းထင်မယ်ဒါပေမဲ့တိုက်ခိုက်မှုလေးပဲအဲ့ဒါလေးထိခိုက်လာမှုလေးပဲအာယုံကဒီမှာလာထင်ဟပ်ထားသည့်ထိခိုက်မှုအမတန်တိမ်မွေးတဲ့ထိခိုက်မှုပင် ဖြစ်စေကမူ မြင်သိစိတ်ကလေးကိုပေါက်ဖွားစေနိုင်တယ်သူကဒါဖြင့်မြင်သိစိတ်ကလေးကမြင်သိစိတ်ကလေးစက္ခုဝိညာဉ်စိတ်ကလေးကဘယ်နှမှာ ရှိနေတာတော့စက္ခုပတာဒရုပ်ထဲမျက်လုံးထဲမှာရှိနေတာလားလာပြီးတော့တိုက်တဲ့ရူပါယုံထဲမှာရှိနေလားဆိုဘယ်မှမရှိဘယ်လိုဥပမာနဲ့နားလည်ရတော့ဆိုလို့ရှင်စီကိုဒုက္ခလေးနဲ့ရိုက်လို့စီတီးလို့ဒုက္ခလေးနဲ့ဥပမာမဲ့စီကိုရိုက်နှက်တယ်ဆိုလို့ရှင် အဲ့ဒီအတန်ဒီစီထဲမှာရှိတာလားသို့မဟုတ်ဒုတ်ထဲမှာရှိတာလားလို့မေးမယ်ဆိုရင်စီထဲမှာလည်းမရှိဘူးဒုတ်ထဲမှာလည်းမရှိဘူးဒါပြင်ဘယ်ကနေရောက်လာတာတုံးဆိုစီနဲ့ဒုတ်နဲ့ပေါင်းမိသွားလို့ထိခိုက်မှုစွမ်းအားကြောင့်ပေါ်လာတဲ့အတန်မြတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီစကုဝိညာဉ်စိတ်လေးကဘယ်မှာရှိနေတာမှမဟုတ်ဘူးဒီအာရမဏအာယုံကြောင့်ပေါ်လာတယ်ဆိုတာဘယ်လောက်ထင်ရှားတော့နော် ပန်းကလေးတစ်ပွင့်ကိုကြီးလိုက်တယ်အဲ့ဒီပန်းကလေးကမျက်လုံးကိုလာပြီးတော့ထင်ဟလိုက်တာဟာတိုက်ခိုက်လိုက်တာပဲထိခိုက်လိုက်တာပဲအဲ့ဒီထိခိုက်မှုစွမ်းအားကြောင့်မြင်သိစိတ်ဆိုတဲ့စကုဝိညာဉ်စိတ်လေးပေါ်လာတယ်တခါထိတခါပေါ်မယ်တခါထိတခါပေါ်မယ်နှစ်ခါထိနှစ်ခါပေါ်မယ်ပေါ်ပြီးရင်ပျောက်သွားပြီသူကပန်းလို့ तू မသိဘူးသို့တော့မျက်စိထဲမှာလာပြီးတော့ထင်လိုက်တာလေးကို तू ယူလိုက်တယ်ဒီစကုဝိညာဉ်စိတ်လေးကအဲ့တော့ဒီ ရူပါယုံလေးကမျက်စိထဲမှာလာပြီးတော့ထင်ဟမှုမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်မြင်သိစိတ်ပေါ်နိုင်ပါမလားမပေါ်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်မို့ရူပါယုံလေးဒီမျက်စက္ခုဝိညာဉ်စိတ်ကလေးမြင်သိစိတ်ကလေးပေါ်ဖို့ရာအတွက်သူကကြီးမားတဲ့စွမ်းရည်တတ္တိတစ်ခုပေးလိုက်တာလို့ပြောတာဒီမြင်သိစိတ်ကလေးကိုမှီပြီးတော့စက္ခုဝိညာဉ်စိတ်ကလေးကဘွားကနေပေါ်လာသူမပါရင်ပေါ်လို့မရဘူးလို့ဆိုလို့ မျက်စိကြီးကတော့ရှိနေပဲလေဥမာမဲ့မိတ်ထားတယ်မျက်စိကိုဘာမှလားမထင်ဘူးဆိုမြင်သိစိတ်ပေါ်ပါမပေါ်ဘူးအပြင်ဘက်ကအာယုံတစ်ခုနဲ့ဒါကြောင့်မို့တုတ်တန်ဒီမှာလဲမြတ်စွာဘုရားကစက္ခုံစပဋိစ္စရူပိစ္စဥပ္ပစ္စတိစက္ခုဝိညာဏဒီလိုပဲဟောတာပဲဟုတ်လားမျက်စိနဲ့ရူပယုံနှစ်ခုဆုံမိလိုက်တဲ့အခါမှာတဲ့ဒီနှစ်ခုဆုံမိမှုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မြင်သိစိတ်လေးပေါ်လာတာပါလို့ မြတ်စွာဘုရားဟောတယ်စီနဲ့ထုံးနဲ့ရိုက်လိုက်လို့အတန်ပေါ်လာတယ်ဒီသဘောကိုပြောတာနော်ဒီသဘောလေးပေါ်ပြောလာအဲ့တော့ဒုက္ခဘာနဲ့တူတုံးဆိုအာယုန်နဲ့တူတယ်စီမျက်နှာပြင်ကဘာနဲ့တူတုံးဆိုစက္ခုပတာရယုန်နဲ့တူတယ်ဟောဒုက္ခလေးကစီမျက်နှာပြင်ပေါ်ကြလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်အတန်လေးပေါက်ဖွားမလာဘူးလားအဲ့တော့ဒုတ်ရဲ့အခန်းကဏ္ဍကိုသိရတယ်ဒုတ်ဆိုတဲ့ ဒီအရာကနေလာထိခိုက်သည့်အတွက်ကြောင့်အတန်လေးဟာပေါ်လာတယ်ဒီအတန်လေးဒီဒုက္ကိုမှီပြီးဆွဲပြုတ်ပြီးပေါ်ရတယ်လို့ဒီလိုပြောတာအဲ့ဒါအာရမဏတတ္တိပဲအာရမဏရဲ့တတ္တိဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စိတ်ကလေးဒါပြင်ကောင်းပြီပန်းလေးတစ်ပွင့်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဥပမာပဲပန်းအိုးထဲမှာပန်းကလေးတစ်ပွင့်ကိုကြည့်ထားတယ်မျက်စိထဲမှာပေါ်လာတဲ့ပန်းကလေးရဲ့ဒီအဆင်းအာယုံရဲ့တက်တန်းကဘယ်လောက်ရှိလဲ ကြည့်နေမယ်ဆိုရင်ပန်းလေးတစ်ပွင့်ကပန်းအိုးတဲ့ထည့်ထားမယ်တရက်ခိုင်ရင်တနေ့ကုန်မြင်နေရနှစ်ရက်ခိုင်ရင်နှစ်ရက်လုံးမြင်နေရဘာမှမပြောင်းလဲဘူးလို့ဒီလိုထင်ကောင်းထင်လိမ့်မယ်နော်အဲ့တော့အဘိဓမ္မာသဘောအရပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပန်းလေးဟာမျက်စိမှာပန်းဆိုတဲ့အဆင်းအာယုံလေးဟာမျက်စိကိုလာထိခိုက်လိုက်တဲ့မျက်စိထဲမှာလာပေါ်တဲ့ဒီရူပါယုံလေးရဲ့တက်တန်းဟာဘလောက်ပဲရှိတုံးဆိုလို့ရှိရင် နားလည်လွယ်အောင်လို့ပြောမယ်သူကအဘိဓမ္မာဆိုလို့ရှိရင်စိတ်16ချက်နဲ့ညီမျှစိတ်16ချက်ပဲအသက်ရှိတယ်သူကသူ့အသက်သူ့ရဲ့ဒီတက်တန်းလေးဟာစိတ်16ချက်နဲ့ညီမျှတယ်ဆိုလိုတာကဘာကိုပြောတာတုံးဆိုလို့ရှိရင် စက္ကန့်ပေါင်း51စိတ်တစ်ခုမှာစက္ကန့်တစ်ခုလို့တွက်ကြည့်လိုက်စိတ်စိတ်စိတ်တစ်ခုမှာစက္ကန့်3ခုနဲ့တွက်ကြည့်လိုက်စိတ်16ခုဆိုလို့ရှိရင် စက္ကန့်ပေါင်းဘယ်လောက်ဖြစ်မလို့51စက္ကန့်အဲ့ဒီမျက်စိထဲမှာလာထင်ဟတ်တဲ့အစင်းရူပါယုံလေးရဲ့တက်တန်းဒီ51စက္ကန့်ပဲရှိတယ်ဒီလိုဆိုလို့တယ်ခဏငယ်51စက္ကန့်ပဲရှိတယ်စက္ကန့်နဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဒါနားလည်အောင်ပြောတာဒီတဲ့တူတယ်လို့မှတ်ထားပေါ့ပို့ပြီးတော့ရှင်းအောင်လို့51စက္ကန့်စက္ကန့်3ခုသည်စိတ်တစ်ခု စက္ကန့်3ခုသည်စိတ်တစ်ခုနှုံနဲ့ထွက်လိုက်လို့ရှင်စိတ်ပေါင်း18ချက် ချုပ်ပြီးတော့ဖြစ်ပြီးပြတ်သွားပြီးဒီရူပါယုံလေးရဲ့တက်တန်းကအဲ့ဒါလောက်ရှည်တယ်လို့ဒီလိုပြောတာရုပ်အသက်ကရှည်တယ်စိတ်အသက်ကတိုးတယ်အဲ့တော့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီပန်းဝင်တွေကမျက်စိတွေပေါ်လာတဲ့ဟာတက်တန်းမရှိဘူးလို့ထင်ကောင်းထင်လိမ့်မယ်အခုပြောတဲ့ဒီရူပါယတနံသက္ကဝိညာဏဓာတုယတန်တံမြုပ်တကနိသဓမ္မနံအာရမဏပစ္စေနပစ္စယောလို့ဂျေစုပြုလိုက်တဲ့ဒီမျက်စိထဲမှာလာပြီးတော့ထင်ဟတ်တဲ့ ပန်းဖွင့်လေးဆိုတဲ့ရူပါယုံလေးရဲ့တက်တန်းသည်စက္ကန့်ပေါင်း51ဆိုရင် ပြီးသွားပြီပြတ်သွားပြီနောက်တစ်ခါမြင်တာနောက်တစ်ခုသူ့ရဲ့တက်တန်းကဒါပဲပစ္စုပန်ဒီစက္ကဝိညာဉ်စိတ်လေးကအဲ့ဒီအဲ့ဒီတက်တန်းကာလရှိနေတာကိုပစ္စုပန်လို့ခေါ်တယ်တစ်စက္ကန့်ကနေပြီးတော့51ထိအောင်သူဒီတက်တန်းလေးအတွင်းကိုဒါပစ္စုပန်လို့ခေါ်တယ် ဒါပစ္စုပန်ရူပါယုံကို မြင်တယ်လို့ပြောတာအဲ့ဒါကိုပြောတာเนาะပစ္စုပန်ရူပါယုံအဲ့ဒီ52စက္ကန့်စေ့သွားတာနဲ့တပြိုင်နက်ဒါချုပ်သွားပြီမရှိတော့နောက်ထပ်ပြန်နာကတွေးပြီးတော့ကြည်တာနောက်ကစိတ်ကနေပြန်တွေးပြီးတော့ကြည်တာပြန်တွေးကြည့်တဲ့အဆင်းအာယုံသည်သူက concept လို့ခေါ်တယ်စိတ်ထဲရဲ့ကြံတွေးချက်သာဖြစ်သွားအစ်စ်မဟုတ်တော့အစ်စ်ရဲ့တက်တန်းလေးက52ချက်ပဲရှိတယ် အဲ့ဒါပြီးတာနဲ့သူကချုပ်သွားပြီဒါပြန်ကြည့်ရင်တော့ပြန်မြင်တာပေါ့အခါကြည့်ရဲ့တက်တန်းလေးကိုပြောတာနောက်ထပ်ကြည့်တာနောက်ထပ်တက်တန်းနောက်ထပ်ကြည့်ရင်နောက်ထပ်တက်တန်းမယမနာကြည့်နေသူတက်တန်းလေးကဒီတိုင်းပဲသွားနေမှာပဲ51ပြည့်ရင် ပြက်သွားပြီနောက်ထပ်51ပြည့်သွားရင်ပြက်သွားပြီအစအစ51ပဲထိတယ်ပို့ပြီးတက်တန်းမရှိဘူးသူကဒါလေးတွေကိုမြင်နိုင်သလားလို့ဆိုမမြင်နိုင်ဘူးအဘိဓမ္မာသဘောအရနဲ့တာမန်နဲ့မမြင်နိုင်ဘူးသို့တော့ ဝိပဿနာဉာဏ်ထက်မြက်ပြီးတော့လာတဲ့ပုံကိုယ်တွေကြတော့ဒီဟာထိအောင်မြင်လာနိုင်တယ်တဲ့ဒါတော့လှင်လင်းမြန်မြန်ပျက်စီးနေတယ်ဆိုတာတွေကိုနောက်ကြတော့သဘောပေါက်လာနိုင်တယ်ဆိုပါစို့တမန်ဒီတမာရီကောင်းကောင်းရပြီးတော့ဝိပဿနာဉာဏ်လေးတက်လာတဲ့ယောဂီတွေမှာဘယ်လိုထိအောင်မြင်လာတော့ဆိုလို့ရှိရင်ကြည့်ရတာတို့နာတာတို့ပေါ်လာတဲ့အခါမှာ တာမန်ကြည့်ရင်ရားရင်ဒလက်ဆက်ကြီးရားနေတယ်ထင်တယ်နော်ပင်ကိုလူတွေက ရားရင် ရားရင်ကုတ်လိုက်တာပဲသူရားတဲ့နေရာလေးကိုစိုက်ပြီးတော့ချိလိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီရားမှုလေးဒီပေါ်လိုက်ပြောင်းလိုက်ပေါ်လိုက်ပြောင်းလိုက်ဆိုတော့တွေ့ရတယ်သွားကြိုက်နေတဲ့အခါမှာသွားကြိုက်တာမလေးနာလိုက်တာဆိုပြီးတော့ဒါဖြစ်နေတေချာသွားကြိုက်တာကိုအာယုံစူးစိုက်ပြီးတော့ကြိလိုက်မယ်ဆိုရင်ကြိုက်လိုက်ပြောင်းလိုက်ကြိုက်လိုက်ပြောင်းလိုက်နာလိုက်ပြောင်းလိုက်နာလိုက်ပြောင်းလိုက်ပဲသူကလေအဲ့ဒီ သူ့မှာသူအပိုင်းအပြတ်အပြတ်အပြတ်အပြတ်နေတာသူသူ့ရဲ့မိုးမင်ကလေးနဲ့သူရှင်းတာဒလဇက်ကြီးဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးထို့တူပဲမျက်စိကမြင်ရတဲ့အဆင်းအာယုံလေးရဲ့တက်တန်းဒီ50စက္ကန့်သို့မဟုတ်50နဲ့1ခဏငယ်51ရှိတယ်အဲ့ဒီပစ္စုပန်ရူပါယုံဆိုတဲ့မျက်စိထဲမှာလာထင်ဟလာတဲ့အာယုံလေးနဲ့စိတ်ပေါင်းဟာစိတ်ပေါင်းဘလောက်အလုံးလုံးသွားကြသလဲဆိုရင်စိတ်ပေါင်း18ခုအလုံးလုံးသွားတယ် အဲ့ဒီစိတ်ပေါင်း12ခုသည်18ခုသည်ဟောဒီရူပါယုံဆိုတဲ့အတွေးအာယုံဂျိုဒန်လေးနဲ့သူတို့ကရှင်သန်သွားကြတာရူပါယုံဆိုတဲ့ဂျိုဒန်လေးကိုဆွဲပြီးတော့ပေါ်လာကြတာအကုန်လုံးဒီတဲ့ပဲမြတ်စွာဘုရားကရူပါယတနံသက္ကဝိညာဏဓာတုယာတန်တမြေကရိသဓမ္မနံအာရမဏပစ္စေနပစ္စယောလို့ဒီလိုဟောတာသက္ကဝိညာဉ်စိတ်ပေါ်ပုံလေးကိုဟောတာဒါလေးက ကဲစက္ကဝိညာဉ်စိတ်ရဲ့ရှေ့မှာဘာစိတ်ရှိတုံးလို့ဆိုလို့ရှိရင်စဉ်းစားကြည့်ပေါ့ process ဆိုတာနေရာတိုင်းမှာရှိတယ်ဒါလေးကတဘာဝကိုတေချာကြကြစဉ်းစားကြည့်မျက်စိတဲကိုအာယုံလေးကတိုက်လာတဲ့တိုက်လာချင်းချင်းမြင်တာမဟုတ်ဘူးစင်ကျင်မှုဆိုတာလေးပါသေးတယ် attention ပေါ့အာယုံစိုက်လိုက်တာလေးတစ်ခုပါလာရမယ် အဲ့ဒီမျက်စိပေါ်မှာအဆင်းအာယုံတွေကလာဆုံလိုက်တဲ့အခါမှာအာယုံစိတ်တဲ့စိတ်ကလေးကအရင်ပေါ်တယ်။မြင်တဲ့စိတ်ကနောက်မှလာ။ဒါကြောင့်မို့လို့လူတွေပြောကြတယ်မဟုတ်လား။ဟိုအထူးသဖြင့်လိမ်မြန်စီးတဲ့အခါကြလို့ရှိရင်လေ May I have your attention please ကျေးဇူးပြု၍နားဆင်ပါဆို။ညမို့ဆိုကြားချင်မှကြားတာလေ။အဲ့ဒါ attention ပဲ။အဲ့ဒီ attention လေးကိုဘာခေါ်တော့လို့ဆိုရင် ပင်စဒွာရာဝိဇ္ဇံလို့ခေါ်တယ်အဝိဇ္ဇနာလို့အတူခေါ်လိုက်မခေါ်တတ်လို့ရှင်အဝိဇ္ဇနာဆိုတာဟိုနှလုံးသွင်းစိတ်လို့ပြောရမယ်ဟိုလိုတရားနှလုံးသွင်းတဲ့စိတ်မဟုတ်ဘူးအာယုံကို တကားဖွင့်ပေးတဲ့စိတ်ကိုပြောတာเนาะအဲ့ဒီအာယုံကိုတကားဖွင့်ပေးတဲ့စိတ်ကလေးကိုဘာလို့ခေါ်တော့ဆိုရင်မနောတတ်လို့ခေါ်တယ်စာပေမှာမနောတတ်လို့ခေါ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ ရူပယတနံတတ္တယတနံဂန္ဓယတနံရတယတနံဖုတ္တပယတနံမနောဓာတုယတံတမြုတ်တကနိသဓမ္မနာအာရမဏပစ္စေနပစ္စယောဆိုပြီးနောက်နားလေးမှာဟောတယ်အဲ့တော့မျက်စိကရူပယုံလေးကတိုက်ဆိုင်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းဘသူအရင်ဝင်လာတော့ဆိုမနောဓာဆိုတဲ့အာဝေဇန်စိတ်ကလေးအရင်ဝင်လာတယ်သူကမျက်စိမှာလာတိုက်လဲပဲသူအရင်ပေါ်တယ်နားမှာအတန်ကလာတိုက်လဲသူအရင်ပေါ်တယ် နှာခေါင်းမှာအနံ့လာတိုးလဲသူ့အရင်ပေါ်တယ်လျှာမှာအရသာနဲ့တွေ့လဲသူ့အရင်လာပေါ်တယ်ခန္ဓာကိုယ်မှာလာတစ်ခုထိရင်လဲသူ့အရင်ပေါ်လာတယ်သူကတကားဖွင့်ပေးတဲ့စိတ်ဆိုလိုတာက new object ကို welcome လုပ်တယ်ပေါ့ဟုတ်ကလား object တစ်ခုကိုကြိုဆိုလိုက်တာပဲဒီ object ကအသစ်ဝင်လာတဲ့ object လေအသစ်ဝင်လာတာငကိုရှိတဲ့ object မဟုတ် ငကိုလူမွေးရပါ object ကပါတော့ဆိုရင်ပရိတရေစိတ်ရဲ့ object ကမွေးရပါတရေစိတ်ကဘဝင်စိတ်အိတ်နေတဲ့အချိန်ကမွေးရပါဒါမို့ပရိသေစိတ်ဘဝင်စိတ်သုတိစိတ်တွေရဲ့ object တွေတသက်တာမှာပြောင်းလို့မရဘူးဘဝဆိုတာဒါပဲသို့တော့ကြံတဲ့ object တွေက အခုပစ္စုပန်နဲ့ဆိုင်နေပစ္စုပန်နဲ့ဆိုင်နေပစ္စုပန်အချိန်မှာ လူတွေမှာဒီအာယုံကိုယူတတ်တဲ့ဒီအင်္ဂါရက်တွေရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ထိုအင်္ဂါရက်တွေနဲ့ပြင်ဘက်ကအာယုံတွေနဲ့သွားပြီးတော့ဆက်သွယ်တယ်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါလည်းဒါဟောတာပဲတတရဏပစ္စယဖတ်တော်ဆက်သွယ်မိသွားတာအဲ့တော့မျက်စိကိုမျက်စိတဲကိုလာပြီးတော့အဆင်းအာယုံလေးလာထိလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ခုနကအဲ့ဒီအာယုံကို attention လုပ်တဲ့စိတ်ခရူးဆိုင်လိုက်တဲ့စိတ်နှလုံးသွင်းလိုက်တဲ့စိတ် စိတ်ထဲမှာထဲလိုက်တဲ့စိတ်ကအာဝိဇ္ဇနာစိတ်လို့သူကမျက်စိမှာတည်းမဟုတ်ဘူးမျက်စိနားနှာခေါင်းလျှာကိုယ်ငါးဓွာရလို့ခေါ်တယ်ဓွာရဆိုတာတကားလူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာလည်းပဲဒါတကားပေါက်လို့ပြောတာပဲเนาะပြင်ပအာယုန်တွေဝင်လာတဲ့တကားပေါက်တွေပဲဒီတကားပေါက်တွေမရှိရင်မဝင်နိုင်ဘူးပြင်ပအာယုန်တွေဝင်လာတဲ့တကားပေါက်တွေ အဲ့ဒီပြင်ပအာယုန်တွေဝင်လာတဲ့တကားပေါက်ကနေပြီးတော့အစ်စ်ပြင်ဘက်ကနေပြီးတော့အာယုန်တစ်ခုဝင်ပြီးတော့တိုက်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ပထမဆုံးဆင်ញင်တဲ့စိတ်ကလေးပေါ်တယ်အဲ့ဒီဆင်ញင်တဲ့စိတ်ကလေးကိုအဝိဇ္ဇနာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါကိုငါးဓာရမှာဆင်ញင်တာဖြစ်သောကြောင့်ပင်စဓာရအဝိဇ္ဇနာတဲ့နော် attention consciousness in five door များသောအားဖြင့်ပြန်ကြတာ advancing consciousness in phyto လို့အဲ့လိုပြန်ကြတယ် phyto မှာ attention လောက်တာ attention ဆိုတာပိုးတင်ရှာတယ်နော် attention လောက်လိုက်တယ်အဲ့ဒီ attention လောက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့မှ မြင်သိစိတ်ဆိုတာလေးပေါ်လာနိုင်တယ်ကဲမြင်သိစိတ်ကလေးကပေါ်လာပြီမြင်သိစိတ်ကလေးပေါ်လာတာ attention လောက်တဲ့စိတ်ကဘယ်မှာရှိနေတာတုံးလို့မေးမယ်ဆိုလို့ရှင် သူကဟရိယဝတ္ထုဆိုတဲ့ တခြားမိယာတစ်ခုမှသူရှိနေတယ်ဟရိယဝတ္ထုမှာရှိတယ်ဟရိယဝတ္ထုကိုမှီပြီးတော့ဖြစ်တယ်ဝတ္ထုယုတ်6ပါးရှိတယ်စက္ခုသောတာခန္ဓာစီဝါကာယဟရိယလို့ဆိုပြီးတော့ဟရိယဆိုတာဉာဏ်နဲ့စိတ်တွေရဲ့မိယာဝတ္ထုလို့ပဲဒီလိုပဲမှတ်တာအဲ့ဒီမှာဒီ attention လုပ်တဲ့စိတ်ကလေးကပိစ္ဆဒရဝေဇန်စိတ်လေးကဟရိယဝတ္ထု အဲ့ဒီဟရိယဝတ္ထုမှာခဝင်စိတ်ရဲ့အစင်ကိုဖြတ်တောက်သွားပြီးတော့သူကပေါ်လာတယ်အသက်အာယုံဝင်လာသည့်အတွက်ကြောင့်သူကအသက်အာယုံမဝင်ခင်ကတော့မူလအမြဲတမ်းသွားနေမှာပဲအသက်ဝင်လာရင်တစ်မျိုးဖြစ်တာပဲအသက်မဝင်လို့ရှိရင်ဒီပရိသေရိစိတ်ကစိတ်အစဉ်ကသွားနေတာသူကတော့ non stop သို့တော့ အသည့်အာယုံဝင်လာတာနဲ့သူကခတ်တောက်ဖြစ်သွားပြတ်ထွက်သွားဘာလို့လို့ဆိုရင်အသည့်အာယုံရဲ့ဖိအားကြောင့်သူကပြတ်သွားပြတ်သွားပြီးနောက်ထပ်အာယုံအသည့်နဲ့ဆက်တဲ့စိတ်တွေပေါ်လာဒီလိုနားလဲရမှာနော်ဘဝင်စိတ်အစဉ်ကပြတ်ပြတ်ထွက်သွားတာအဲ့ဒီချိန်လေးမှာပြတ်ထွက်သွားပြီးတော့ဒီအာယုံကိုနှလုံးသွင်းဆင်ခြင်တဲ့ပစ္စဒရဝေဇန်စိတ်လေးပေါ်လာတယ်ပြီးတော့မြင်သိစိတ်ကလေးစက္ခဝိညာဉ်စိတ်ပေါ်လာတယ် နောက်ပြီးတော့မြင်သိစိတ်နောက်ဘာပေါ်တော့ဆိုရင်တမ္ပဋိဆနာဆိုတဲ့လက်ခံတဲ့ဒီအာယုံကိုလက်ခံလိုက်တာခန္ဓာကိုယ်ကလည်းတခါတလေလက်ခံတာမှမဟုတ်ပဲစိတ်ကလည်းသူကလက်ခံတဲ့စိတ်ရှိသေးတယ်လက်ခံတဲ့စိတ်ရှိသေးတယ်လက်ခံလိုက်တယ်ဆိုတာအာယုံကိုအတိမပြုတ်လိုက်တာကိုပြောတာเนาะအတိမပြုတ်လိုက်တဲ့တမ္ပဋိဆိုင်လေးပါဠိစာပေဆိုတော့ဒီပါဠိစာပေနဲ့မယဉ်ထီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်ဒီဝေါဟာရတွေကခက်တယ်ပေါ့ တမ္ပဋိဆနာဆိုတာလက်ခံစိတ်လို့ပဲဒီလိုပဲမှတ်လိုက်အာယုံအသိဝင်လာရင်လက်ခံလိုက်တယ်ပထမဟာကပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဝိဇ္ဇနာဆိုတာတကားဖွင့်ပေးလိုက်တဲ့စိတ်စက္ခဝိညာဉ်စိတ်ဆိုတာမြင်တဲ့စိတ်တမ္ပဋိဆနာဆိုတာလက်ခံတဲ့စိတ်အဲ့ဒီတမ္ပဋိဆနာလို့ခေါ်တဲ့လက်ခံစိတ်ရဲ့တကားဖွင့်ပေးတဲ့စိတ်ရဲ့အဲ့ဒီစိတ်နှစ်ခုကိုမနောထလို့ခေါ်တယ် မနောဓာတ်လို့ခေါ်တယ်သူတို့စွမ်းရည်တတ္တိတွေကအများကြီးမရှိဘူးသူတို့လုံနိုင်တာဒါပဲဓိတွေပုံမလုံနိုင်ဒါသူတို့ရှေ့ပိုင်းကလုံတာကဲကားမုန်းတတ်တဲ့လူတွေသိတယ်ဘက်ထရီကဘာလောက်တာလဲစတာတာဖွင့်လိုက်တဲ့အခါဘက်ထရီကဘာလောက်တာလဲအင်ဂျင်ကိုစလို့ရအောင်လုပ်ပေးတာမဟုတ်လားသူ့ရဲ့စွမ်းအားကလေဒီပုံစံမျိုးသူကလည်းအဲ့ဒီလိုပဲဖွင့်ပေးတာပဲရှိတာဖွင့်ပေးလိုက်တယ်ဖွင့်ပေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ ဟောတံပရိစ္ဆနာဆိုတဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာတယ်ပေါ်လာပြီးတဲ့နောက် तू ကဒါတွေက automatically သွားတာဒါက order of mind စိတ်ဓာတ်နေရာမှလို့ခေါ်တယ်ဘယ်သူကဘယ်စိတ်ပြီးရင်ဘယ်စိတ်ဖြစ်ရမယ်ဘယ်စိတ်ပြီးဘယ်စိတ်ဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့ process က order of mind ပဲ mental order လို့ခေါ်တယ်စိတ်ဓာတ်နေရာမှသူနေရာမှနဲ့သွားနေတာရှိတယ်ကနေရာမှနဲ့သွားနေတယ်ဆိုတာဒီပြနေရာတွေကြည့်ပေါ့ ဆောင်းရသည်ပွင့်တဲ့ပန်းကဆောင်းလေးလည်းရောက်လာရောသူကဖူးလေးတွေပွင့်လေးတွေဖြစ်လာမိုးရသည်ပွင့်တဲ့ပန်းကလည်းမိုးလေးကျလာတာနဲ့ဖူးလေးပွင့်လေးဖြစ်လာသူကခိုင်းနေတော့သူတို့ဘယ်သူမှမခိုင်းမနဲ့မိုးလင်းနေကြီးကထွက်လာညနေကျဝင်သွားဘယ်သူကခိုင်းနေသူကမခိုင်းဘူး automatically ပဲ run နေတာတစ်ပင်နေလဲဟေးဖူးကြဟေးပွင့်ကြဟေးလို့သွားနှိုးရသေးလားအဲနှိုးရတာတော့လူတွေပဲမနဲ့တိုင်ကြအိပ်ပြော့အိပ်ပြော့နေတော့နှိုးရတယ် အပြာတွေကဘိုင်းအော်တာပဲဟုတ်ကဲ့လားသူ့အကြောင်းနဲ့သူသွားပြီးတော့ဒီလိုနေကြတာအဲစိတ်မှလည်းပဲစိတ်တဏှိယမဆိုတာရှိတယ်ဒါကိုအင်္ဂလိပ်လို process လို့ခေါ်တယ်ဝိထိလို့ပြောတာပါဠိစာပေစကားနဲ့ပြောရင် ဝိထိဖြစ်စဉ်တစ်ခုဝိထိဆိုတာအထူးဆန်းမဟုတ်ဘူးဘယ်ရာပဲဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်စဉ်တစ်ခုနဲ့လာတာပဲဘုန်းကြီးတို့တွေရဲ့ခန္ဓာကိုယ်က ဘယ်ကစတာကလလရေကြီးလေးကစဒီကလလရေကြီးကဝုန်းကနေဖြစ်လာတာမဟုတ်ကလလရေကြီးဘဝနဲ့9ရက်ပြီးရင်ဘာဖြစ်လဲအဘုဒ္ဓဆိုတဲ့အဆင့်ကိုပြောင်းတယ်9ရက်အဘုဒ္ဓအဆင့်ကနေပြီးတော့ပေတိဆိုတဲ့အဆင့်ကိုပြောင်းတယ်9ရက်ဟော embryology မှာလည်းဒီတိုင်းပဲပြထားတာဗုဒ္ဓချမ်းစာနဲ့အတူတူပဲဟောဒီလိုတက်လာဟောကြည်ပန်းပင်လေးတွေပဲကြည်လိုက်ပန်းပင်ကအပွင့်လေးပွင့်လာတယ်ဆိုတာချက်ချင်းပွင့်တာဟုတ်ကဲ့လား မဟုတ်ဘူးပထမအဖူးငုံသေးလေးပေါ်လာပြီးတော့မှအငုံကယဉ်လာယဉ်လာပြီးတော့မှပွင့်လာဒါ process process စိတ်လည်းပဲဒီတိုင်းပဲ process ပဲနော်ပန်းပွင့်လေးတစ်ပွင့်မှာ process ရှိတယ်လို့ပဲစိတ်မှာလည်း process ရှိတယ်ရှိသည့်အတွက်ကြောင့်စိတ်ကို तू ကအပိုင်းလိုက်အပိုင်းလိုက်ခေါ်သွားတာစိတ်တွေအများကြီးတစိတ်แท้လို့မခေါ်ဘူးသူ့ moment စိတ်တစ်မျိုးသူ့ moment အစိတ်တစ်မျိုးအဲ့ဒါလို့ပြောသွားတာ ကဲအာယုန်လေးကလာပြီးတော့ခုနမျက်စိကိုပန်းပွင့်လေးကိုမြင်တယ်ဆိုပါစို့အဲ့ဒီပန်းပွင့်ဆိုတဲ့ရူပါယုန်လေးကသက္ကုပ္ပတာရကိုလာထင်ဟလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်တကားဖွင့်ပေးတဲ့စိတ်ကလေးကဖြတ်ခနဲ့ဖွင့်လိုက်ပြီဖွင့်လိုက်တဲ့အခါမှာ तू ကဖွင့်ပြီးရင် तू သွားပြီမရှိတော့သူ့ကိစ္စပြီးသွားပြီ तू ကဖွင့်ပွေးရုံပဲဖွင့်ပေးပြီး तू ချုပ်သွားပြီချုပ်သွားတော့ तू ဖွင့်ပေးလိုက်တော့နောက်စိတ်ကနောက်က follow လိုက်လာတာဘာလို့လဲဆိုရင်မြင်သိစိတ်သက္ကုဝိညာဉ်စိတ်လေးက follow လိုက်လာ သူကလည်းပဲ3 second ပဲသွားပြီနော်3 second နဲ့သူလည်းချုပ်သွားပြီသူကလည်းရှေ့စိတ်ဖြတ်သွားတာသူမမြင်လိုက်ဘူးနောက်စိတ်ဖြတ်သွားတာလည်းသူမမြင်လိုက်အဲ့ဒါအနန္တရပစ္စယောဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာနော်အနန္တရပစ္စယောဆိုတာဒီစိတ်ကလေးတွေတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြားမှာဘာမှအခြားမရှိဘူးတစ်ခုပြီးတစ်ခုရှေ့စိတ်ကလေးကချုပ်သွားမှနောက်စိတ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာအနန္တရပစ္စယောပဲအနန္တရပစ္စယောပါနားလည်သွားမယ်ဒီဟာကနော် ကြည့်မြင်သိစိတ်ကလေးကသူ့ဟာသူဖြစ်ပြီးသူ့တက်တန်းလေးနဲ့သူချုပ်သွားလို့ရှင်သူချုပ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်နောက်စိတ်ကဘွားကနေပေါ်သူချုပ်ချင်းသည်အကြောင်းအနန္တရတ္တိလို့ခေါ်တယ်သူနေရာဖယ်ပေးလိုက်တာနဲ့ဟိုကနေရာဝင်လာတာတောက်လျှောက်အစားဝင်လာဖယ်ပေးလိုက်ရင်အစားဝင်လာတာပဲချက်ချင်းပလင်းထဲမှာတစ်ခုထည့်ထားအရေးဖြစ်ဖြစ်ဘာဖြစ်ထည့်အဲ့ဒီအရေးတွေတွန်ပြလိုက်ရင်ပလင်းထဲပါဝင်လာတာ လေဝဲလာတာပဲတစ်ခုသွားရင်တစ်ခုလာမှာပဲသိကြတယ်နော်အဲအဲ့ဒါမျိုးလိုပဲဒီမြင်သိစိတ်ကလေးဖြစ်ပြီးတော့လက်ခံတဲ့စိတ်ကလေးကမြင်သိစိတ်လေးချုပ်သွားတာနဲ့တပြိုင်နက်လက်ခံတဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာလက်ခံတဲ့စိတ်ကလေးကလည်းသူ့ရဲ့30စက္ကန့်ပြည့်ရင်ချုပ်သွားသူချုပ်သွားလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်စုံစမ်းတဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာတန်တိရဏစုံစမ်းတဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာတဲ့အခါမှာဆုံးဖြတ်တဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာတယ်ဝုထော အဲ့ဒါလေးချုပ်သွားတဲ့အခါမှာအာယုံရဲ့အရသာကိုခံစားတယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးကအာယုံပေါ်မှာထပ်ထပ်ထပ်ထပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီအာယုံဆိုတဲ့ကြိုးတန်းလေးပေါ်မှာသူကထပ်ထပ်ထပ်ထပ်ဖြစ်တာဇောလို့ခေါ်တယ်။သူကအရှိန်အဟုန်ကောင်းကောင်းနဲ့ဖြစ်လာ။ तू ဘာလို့အရှိန်ရသွားတာတုံးဆိုရှေ့ဟာတွေကတွန်းအားတွေ तू ရလာ။ရှေ့ကတွန်းအားတွေရှိတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ပန်းမွင်လေးပွင့်တယ်ဆိုတာရှေ့ကအဖူးလေးတုန်းကတွန်းအားလေးတွေရှိတယ်လေ။ အဲ့ဒီတွန်းအားတွေနဲ့သူကပွင့်သွားတာရင့်လာပြီးတော့ပွင့်သွားတာအဲ့ဒီသဘောပဲအဲ့တော့နောက်ဆုံးဇောဆိုတာခုနှစ်ခါဖြစ်ပြီးတော့ထိုဇောရဲ့အရှိန်ကြောင့်နောက်ကနေလိုက်ဖြစ်သွားတာတရားယုံလို့ခေါ်တယ်တချို့စာအုပ်တွေက registration လို့ပြန်တယ်မဟုတ်ဘူး registration retentive လို့ပြန်တာနဲ့နဲ့ခေါင်းသေးတယ်တရားယုံဆိုတာဇောရဲ့အာယုံကိုထပ်ပြီးတော့ခံယူတဲ့စိတ်အဲ့ဒီတရားယုံပြီးသွားတာနဲ့တပြိုင်တည်း သူကစိတ်က18ချက်ပြည့်သွားစိတ်18ချက်ပြည့်သွားရင်ခုနကမျက်စိထဲမှာထင်ဟလာတဲ့ရူပါလုံလေးကတက်တန်းစီလို့ပျောက်သွားပျောက်သွားပြီဒါပေမဲ့လူတွေကထပ်ထပ်မြင်နေတော့ဒါလေးရှိနေသေးတယ်လို့ထင်နေတာဘယ်အရာမှမမြဲဘူးတချို့သိပ္ပံဆရာတွေကပြောတယ်လျှက်စစ်မီးဟာတစ်စက္ကန့်အတွင်းဘယ်နှခါငြိမ့်နေဆိုတာသူတို့တွေ့ထားရှိဒါပေမဲ့လူတွေကြည့်ရင်မီးငြိမ့်တယ်လို့ဆိုတာခုနလုံးဝဆက်ပြတ်သွားမှသိတယ် ဟောဒီဖန်ချောင်းလေးတွေမိသီးလေးတွေထွန်းထားတာဒါဒါလိုက်လင်းနေတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဂျားထဲမှာရက်သွားတဲ့အပိုင်းလေးတွေရှိတယ်ကြည့်လေဘုန်းကြီးတို့တွေပဲကြည့်အောင်ကိုယ့်ကိုတမိနစ်အတွက်မျက်တောင်ဘယ်နှခါခတ်လူတွေမှာမျက်တောင်ခတ်နေကြတာပဲအများအားမျက်တောင်ခတ်တဲ့အခါမှာမှောင်မသွားဘူးလားမှောင်သွားတယ်သို့တော့မြင်ကွင်းပြောက်သွားသလား မပြောက်ဘူးဘာဖြစ်လို့မပြောက်လဲမြန်လွန်အားချေလို့မြန်နေသည့်အတွက်ကြောင့်မျက်တောင်မျက်စိပိတ်သွားတာပဲမျက်တောင်ခတ်တယ်ဆိုတာမျက်စိပိတ်သွားတာပိတ်သွားပြီပဲပိတ်တဲ့အတိုင်းတားလေးကတိတ်မြန်သည့်အတွက်ကြောင့်ကိုယ်မျက်စိတွေပျောက်သွားတယ်လို့မထင်ရဘူးမြင်နေတာပဲလို့အောင်းမိတာငါကြည့်နေတာပဲလို့ပြောနေတာပဲလူတွေဟုတ်ကလားအဲ့တော့မှောင်သွားတာလေးကို तू သိလိုက်ကြလားမသိလိုက်ဘူးအဲ့ဒါမျိုးလိုပဲစိတ်တွေဟာတစ်ခုပြီးတစ်ခုတစ်ခုပြီးတစ်ခုပြောင်းပြီးတော့ဖြစ်သွား အဲ့ဒီလိုစိတ်အစဉ်တန်းတွေဟာဒီလိုဖြစ်ရတာဘု து ကြောင့်လို့ဆိုရင်အာရမဏပစ္စယောပေါ်လာတဲ့အာယုံလေးကြောင့်ဖြစ်တာတဲ့အဲ့ဒီမှာမနောဓာဒီရူပယရဏံတတ္တယရဏံကန္ဓယရဏံရတ္တယရဏံဖုတ္တပယရဏံမနောဓာတုယတန်တံမြုပ်တကာနိသဓမ္မနံအာရမဏပစ္စေနပစ္စယောဆိုတာပစ္စဒရတကားဖွင့်ပေးတဲ့စိတ်ရယ်လက်ခံတဲ့စိတ်ရယ်အဲ့ဒီနှစ်ခုကိုရည်ညွှန်းပြီးတော့ပြောတာ ကြံတဲ့စိတ်တွေကိုရည်ညွှန်းပြီးတော့တပ္ပိဓမ္မာမနောဝိညာဏဓာတုယတန်တမြုတ်ကနိစ္စဓမ္မာနာအာရမဏပစ္စေနာပစ္စယောဟောတပ္ပိဓမ္မာကြံတာတွေအလုံးလို့ပြောလိုက်ကြံတာဆိုတာဘလောက်ကြံတော့လို့တွက်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ခုနတုန်းကသက္ခုဝိညာဉ်စိတ်သောတာဝိညာဉ်စိတ်ကာဏဝိညာဉ်စိတ်ဇီဝဝိညာဉ်စိတ်ကာယဝိညာဉ်စိတ်10ခုဟုတ်လားအဘိဓမ္မာသင်မှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ် ဒီဝิญဉ်စိတ်ဟာ10ခုရှိတယ်เนาะအဲ့ဒီ10ခုပြီးတဲ့အခါကျတော့အာဝိဇ္ဇံစိတ်ရယ်နောက်ပြီးတော့တံပရိဆိုင်က2ခုရယ်ပေါင်းလိုက်တော့အဲ့ဒီက3ခု10ခုရယ်3ခုရယ်ပေါင်းတော့73ခုကျန်တာဆိုတာကျန်တဲ့ဟာတွေကုန်စိတ်89ရဲ့ကျန်တာတွေဒီလိုဆိုလို့เนาะကျန်တဲ့ဒီနေရာမှာတပိဋ္ဌမှာမနောမနောဝိညာဏထက်ကိုပြောတာလေကျန်တဲ့ဟာတွေတပိဋ္ဌမှာဆိုတာ ကြံတဲ့အာယုန်နေဘာအာယုန်ပဲဖြစ်ဖြစ်လို့ပြောတာနော်ရူပါယုံပဲဖြစ်ဖြစ်တတ္တယုံပဲကန္နာယုံပဲဖြစ်ဖြစ်ရတ္တယုံပဲဖြစ်ဖြစ်ဓမ္မယုံပဲဖြစ်ဖြစ်တရားအလုံးသည်မနောဝိညာဏဓာတုယမနောဝိညာဏဓာတ်ဆိုတာဘာတွေပြောတာတော့ခုနကတန်တိရဏတို့ဝုထောတို့ဇောတို့ဒရာယုံတို့ဉာဏ်တွေအလုံးကိုပြောလိုက်တယ်အဲ့ဒီမှာစကုဝိညာဉ်စိတ်လေးကိုဘာလို့တီးတန့်ထုတ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောရအောင်ဆိုရင် तू သိနိုင်တာဒီအာယုံတစ်ခုတည်းပဲရှိတယ် ကြံတဲ့စိတ်တွေကအကုန်သိတယ်ဒီလိုဆိုလို့တယ်ဟုတ်လားအဲကြည့်ပိစ္ဆဒရဝေဇံဆိုတဲ့လက်ခံစိတ်ပိစ္ဆဒရဝေဇံဆိုတဲ့တကားဖွင့်ပေးတဲ့စိတ်တမ္ပတိဆိုင်ဆိုတဲ့ဒီလက်ခံစိတ်အဲ့ဒီလက်ခံစိတ်ဆိုတဲ့မနောဓာတ်တွေဟာရူပယုံတရယုံကဏ္ဍရတ္တဖုတ္တပါယုဒီအာယုံ၅ပါးကိုသူတို့ခံယူနိုင်စွမ်းရှိတယ်စက္ခုဝိညာဉ်စိတ်ကရူပယုံတစ်ခုတည်းကိုသိတယ် ကြံတဲ့တန်တိရဏစတဲ့စိတ်တွေကြတော့အာယုံ6ပါးလုံးသိတယ်လို့ပြောတာရူပယုံကိုလည်းသိတယ်တတ္တယုံကဏ္ဍယုံရတ္တယုံဖုဒ္ဓပါယုံတို့ကိုလည်းသိတယ်အကုန်လုံးသိတယ်ကြံတဲ့အာယုံတွေအကုန်သိနိုင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့စိတ်မှန်လို့ရှိရင်အာရမဏရဲ့စွမ်းရည်တတ္တိဟာလူတွေရဲ့အတွေးလေးဟာအာယုံကြိုးတန်းကလေးနဲ့ရှောက်နေတယ်လို့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာဒီလိုတွေးကြည့်ကြည့်လေလူတွေက တခုအာယုံလေးစိုက်ပြီးတော့ကြည်နေကြတယ်မျက်စိကနေကြည်ပြီးတော့မြင်နေကြတဲ့အချိန်လေးမှာတဏှာကဓောက်ခနဲ့လို့ကြားလိုက်ရင်စိတ်ကအဲ့ဒီရောက်သွားပြန်အဲ့ဒီအာယုံကြိုးတန်းကိုပြောင်းပြီးတော့ရှောက်ပြန်တယ်ဟုတ်လားဓောက်ခနဲ့ကြားလိုက်တာနဲ့အတန်အာယုံပဲအတန်စီကိုစိတ်ကရောက်သွားပြီအဲ့ဒီအတန်ကိုစိတ်ကရောက်သွားတဲ့အခါဒီမြင်ကွင်းပျောက်သွားတယ်ပျောက်သွားတယ်သူကနော်အဲ့ဒီသူကမြန်လွန်းအကြည့်လို့မပြောက်ဘူးထင်တယ်မြင်ကွင်းပျောက်သွားပြီဟိုရောက်သွားပြီ အဲ့ဒီထဲမှာနှာခေါင်းထဲကမီးဝါယာမီးလောင်တဲ့အနှံ့လုံးလို့ဘာလို့လို့အနှံ့တစ်ခုလိုက်အဲ့ဒီရောက်သွားအောင်မှာပဲအာယုံကြိုးတန်းလေးပေါ်မှာစိတ်ကရောက်သွားပြန်ပြီဟုတ်ကလားပါဇက်ထဲကတခုဝါလို့အရသာလေးကခါတက်တက်ဆိုရင်သူ့ပေါ်ရောက်သွားပြန်ပြီရောက်သွားပြန်ပြီအာယုံလေးကနောက်ထိုင်တဲ့နေရာကတခုခုမာမာခုခုကြီးဖြစ်နေလို့ရှိရင်သူစီရောက်သွားပြန်ပြီစိတ်ကအဲ့တော့စိတ်ကလေးတွေဖြစ်နေတာအာယုံကြိုးတန်းလေးပေါ်မှာ မှီပြီးတော့ဖြစ်နေတယ်တွေးနေရင်လည်းဒီပေါ်မှာပဲတွေးနေတယ်လို့ဒါကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားကအာရမဏပစ္စယောလို့ဒီလိုဟောတာပါ24ပစ္စည်းမှာအာရမဏဆိုတာဘုန်းကြီးတို့တွေနေ့စဉ်ရှင်သန်နေတာဟောဒီအာယုန်နဲ့ပဲရှင်သန်နေကြတာအာယုန်မရှိဘဲနဲ့မရှင်သန်နိုင်ဘူးစိတ်တွေဖြစ်နေသမျှအာယုန်ရှိနေတာကြီးပဲ အဲ့ဒီထဲမှာဘယ်စိတ်ကဘယ်အာယုံကိုပြုတ်တယ်လဲဆိုတာအဘိဓမ္မာသဘောကြတော့သူကအသေးစိတ်တစ်ခါပြောတယ်အဲ့ဒါကအဘိဓမ္မာသင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကြတော့အသေးစိတ်နားလည်ဖို့လိုသေးတယ်နော်ဘယ်စိတ်ကဘယ်အာယုံကိုပြုတ်နိုင်တယ်အာယုံပြုတ်တယ်ဆိုတာဘယ်စိတ်ကဘယ်ဟာကိုသိတယ်ဆိုတာကိုပြောတာအကြမ်းင်းပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်ကိုမှန်းဆပြီးတော့သိနိုင်တဲ့စိတ်ဟာမဟာကုသိုလ်ညာဏတမျိုးစိတ်နဲ့ မဟာကရိယာညာဏတံပြုတ်စိတ်လူတွေရတာပဲပြောမယ်ဆိုရင်မဟာကုသိုလ်ညာဏတံပြုတ်စိတ်ကနိဗ္ဗာန်ကိုအမှန်စာနဲ့သိနိုင်တယ်နိဗ္ဗာန်ကိုတကယ်သိနိုင်တဲ့စိတ်ကတော့မက်စိတ်နဲ့ဖူစိတ်ပဲအဲ့ဒီစိတ်တွေမရဘဲနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမသိဘူးနော်နိဗ္ဗာန်ကိုမသိနိုင်ဘူးနိဗ္ဗာန်ကို သိနိုင်တဲ့စိတ်ကနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့အာယုံကအလွန်သိမ်မွေ့တယ်ထို့အလွန်သိမ်မွေ့တဲ့အာယုံကိုလည်းပဲအဆင့်တန်းမြင့်တဲ့စိတ်နဲ့ပါသိလို့ရတယ်အဆင့်တန်းနှိမ့်တဲ့စိတ်တွေနဲ့သိလို့မရဘူး အကုသိုလ်စိတ်နဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမသိဘူးဒါဘဝကိုတွေ့တန်းနေတဲ့တဏှာလောဘနဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်သူမှမလိုချင်ဘူးသာမှတ်ပြီးတော့လောကလူတွေကနိဗ္ဗာန်လိုချင်တာဟိုလောဘလားတို့ဘာတို့တချို့ကမေးလေးရှိတယ်နော်လောဘမကင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတော်တော်များများနိဗ္ဗာန်လိုချင်တာလောဘပဲသူကဘာလို့ဘာကြောင့်နိဗ္ဗာန်လိုချင်တာတုံးဆိုရင်မေးကြည့် နိဗ္ဗာန်ဆိုတာချမ်းသာတယ်လို့ပြောအဲ့ချမ်းသာတယ်ဆိုတဲ့အတန်ကလေးကို तू လိုချင်တာတကယ်ချမ်းသာတယ်ဆိုလို့ तू ရချင်တယ်ဒါဖြင့်ဘယ်လိုချမ်းသာတော့လို့ तू ဆက်ပြီးတော့လေးလာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်နိဗ္ဗာန်လိုချင်မှာမဟုတ်ဘူးအေးနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဟောဒီခန္ဓာ၅ပါးဆိုတာမရှိတော့ဘူးအလုံးဟာခြုံငိမ့်သွားတယ်ရုပ်တည်နာနေအလုံးခြုံငိမ့်သွားတယ် အကြောင်းတွေရပ်သွားလို့အကျိုးပြတ်သွားတယ်ဘာမှမဖြစ်တော့ဘူးဆိုရင်ဟိုဒကမာကြီးတယောက်ပြောသလိုဘုန်းကြီးတို့ငယ်ငယ်တုန်းကဆင်းလိမ့်ကြိုက်တဲ့ဒကမာကြီးတယောက်ပြောတာနိဗ္ဗာန်တရားဟောပြီးတော့ဥစဉ်ဥစဉ်နဲ့နိဗ္ဗာန်မှာဆင်းလိမ့်တောက်လို့ရလားဟောနိဗ္ဗာန်က no smoking area ဘယ်လိုလုပ်ဆင်းလိမ့်တောက်လို့ရဆင်းလိမ့်မတောက်ရတဲ့နေရာဥစ္စာပဲ အဲ့ဒါကို तू ကဆေးလေးတောက်လို့ရရင်တော့သွားခြင်းတယ်ဆေးလေးတောက်လို့မရဘူးဆိုမသွားခြင်းဘူးနိဗ္ဗာန်တဏှာနဲ့တွေးတာလေ तू အတွေးကွာအဲ့တော့နိဗ္ဗာန်လိုချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကများသောအားဖြင့်တော့ဟုတ်လားနိဗ္ဗာန်ဆိုတာချမ်းသာတယ်မအိုရဘူးမနာရဘူးဒီအတန်နေကြားတာ तू က तू ကမအိုခြင်းဘူးမအိုရဘူးမနာရဘူးမသေးရဘူးဆိုတာအိုခြင်းကင်းရနာခြင်းကင်းရသေခြင်းကင်းရဆိုဟာငါအိုရနာရသေတာတွေငါမကြိုက်ဘူးအဲ့ဒါတွေမရှိဘူးဆိုသွားခြင်း ဘာမှမရှိဘူးဆိုရင်ဟင့်အင်ပဲအဲ့ဒီမှာအဲ့ဒါဘာလို့တော့ဆိုရင်တဏှာလောဘအမြင်နဲ့ကြည့်တာဟုတ်အဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ကိုတကယ်အာယုံပြုတ်ပြီးတော့သိနိုင်တဲ့စိတ်ကမက်စိတ်နဲ့ဖို့စိတ်ပဲသိနိုင်တယ်ကိလေသာတွေကင်းသွားပြီးတော့မက်စိတ်ဖို့စိတ်နဲ့မှနိဗ္ဗာန်ကိုတကယ်အာယုံပြုတ်လို့ရတယ်အဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ကိုသိနိုင်တဲ့စိတ်ဟာတကယ်ထက်မြက်တဲ့စိတ်ပဲအဲ့လိုဆုံးလို့တာနော်ဒီမဟာကုသိုလ်စိတ်ကသိတယ်ဆိုတာ လှမ်းမြင်တဲ့အတိပဲတေချာပေါက်သိတဲ့အတိမဟုတ်လှမ်းမြင်တဲ့အတိကုတ္တဘူစိတ်သည်နိဗ္ဗာန်ကို မြင်တယ်ဆိုလို့မဟာကုသိုလ်စိတ်ကိုနိဗ္ဗာန်ကိုမြင်တယ်လို့ထည့်ထားတာတကယ်ကသူကနိဗ္ဗာန်ကိုတည်တည်ချာချာကြီးသိတဲ့အတိမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးနိဗ္ဗာန်ကိုမြင်နေရပြီလို့ဒီလိုပြောတာမျိုးအဲ့တော့အာယုံပြုတယ်ဆိုတာဒီစိတ်ကလေးကဒီဆိုင်ရဆိုင်ရအာယုံတွေပေါ်မှာရောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီအာယုံကြိုးတန်းလေးကိုအမိပြုပြီးတော့လူရဲ့စိတ်တွေအတွေးတွေအကြံတွေဟာ မိတီပြီးတော့ဖြစ်နေပါတယ်ဒါကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားအာရမဏပစ္စယောဆိုပြီးနောက်ဆုံးကုံအောင်ယံယံဓမ္မနိတ္တယရေရေဓမ္မဥပ္ပစ္စန္တိယံယံဓမ္မနိတ္တယဆိုတာဘယ်အာယုံပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်သဘာဝတရားကိုမှီပြီးတော့ဘာတရားတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာတရားဆိုတဲ့နေရာမှာစိတ်နဲ့စေတဲ့သိနှမျိုးတည်းတင်မယ်နော်အာရမဏပစ္စည်းရဲ့ပစ္စယပန်ဟာစိတ်နဲ့စေတဲ့သိနှမျိုးပဲ။ သို့တော့အာယုံပစ္စည်းကြတော့စိတ်စေတသိက်တွေမကဘူးဘာတွေပါတော့ဆိုရင်ရုပ်ပါတယ်နိဗ္ဗာန်ပါတယ်ပညာပါတယ်ဟောစိတ်စေတသိက်ရုပ်နိဗ္ဗာန်ပညာဒါကအာယုံပိုင်းသိတဲ့အပိုင်းကြတော့စိတ်နဲ့စေတသိက်နှစ်ခုပဲအဲ့ဒါကိုခြုံမိငုံမိတော့မြတ်စွာဘုရားကထပ်ဟောတာယံယံဓမ္မအာရဗရေရေဓမ္မဥပ္ပဇ္ဇန္တိစိတ်တစေရတိကာဓမ္မာ ရေးရေးဓမ္မဆိုတာဘသူတွေပြောတာတုံးဆိုစိတ်ဓာတ်စေတသိကဓမ္မတေတေဓမ္မတေတံတေတံဓမ္မနံဆိုဟောအာယုန်တွေကနေပြီးတော့တေတံတေတံဓမ္မနံထိုစိတ်စေတသိက်တရားတို့ဟာအာရမဏပစ္စေနအာရမဏပစ္စယတတ္တိဖြင့်ပစ္စယောဥပကာရကောခြေစုပြုတတ်သည်ဟောတိဖြစ်ဒီလိုဟောတာညအဲ့တော့အာရမဏပစ္စည်းဆိုတာဆိုင်ရဆိုင်ရအာယုန်တွေမှာနေ့စဉ်နဲ့အမျှလောကီအာယုန်ကြတော့တစ်မျိုးပေါ့ ဥပမာမဲ့အတန်လေးကြားလိုက်လို့ရှင်အတန်အာယုံတစ်ခုတည်းကို ယူနိုင်တဲ့စိတ်ကသောတာဝိညာဉ်စိတ်နော်အဲ့ဒီသောတာဝိညာဉ်စိတ်ဖြစ်ပြီးဆိုရင်မဖြစ်ခင်ဘသူလာတော့တကားဖွင့်ပေးတဲ့ပိစဒရဝေဇန်စိတ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနောက်မှာဘသူလာတော့ဆိုရင်လက်ခံတဲ့စိတ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနောက်မှာစုံစမ်းတဲ့စိတ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနောက်မှာဆုံးဖြတ်တဲ့စိတ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနောက်မှာဒီအာယုံကို အရသာကိုသိတဲ့ဇောစိတ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနောက်မှာထိုဇောနောက်အရှိန်ကပ်ပါသွားတဲ့တရားယုံဆိုတာဖြစ်တယ်သူတို့နှစ်ခုဖြစ်ပြီးတာနဲ့တပြိုင်တည်းဒီအာယုန်လေးရဲ့တက်တန်းကကုံသွားပြီကုံသွားတော့သူတို့ရဲ့လုပ်ငန်းလည်းပြီးစီးသွားပြီလို့ပြောတာအဲ့တော့လုပ်ငန်းပြီးစီးသွားလို့ခုနကပန်းဆိုတဲ့ဒီတယုတ်ကလေးကိုဖော်ဖို့ငါမျက်နာပန်းလို့ပြောရမယ်အဆင့်ရောက်အောင်ကြတော့ခုနက mind တို့မှာစိတ်တွေထပ်ဖြစ်အောင်မယ်သူက အတွေးအာယုံနဲ့ခုနငါမြင်လိုက်တာဘာလေးလဲဆိုတော့ပြန်တွေးပြန်တွေးလိုက်တယ်ပြန်ယူလိုက်တယ်အာယုံနဲ့ကိုပြန်ယူလိုက်တယ်အဲ့ဒါကြတော့အတိတ်အာယုံလို့ခေါ်တယ်ပစ္စုပန်မဟုတ်တော့ပစ္စုပန်ကသွားပြီမရှိတော့ခုနမျက်စိနဲ့ထင်တဲ့အာယုံကပြတ်သွားပြီပြတ်သွားတော့စိတ်ကနေဖမ်းထားတဲ့အတွေးအာယုံကိုသွားယူလိုက်ယူလိုက်ပြီးတော့ဗာစိတ်တွေဖြစ်တယ်ဆိုရင်ခုနကနှလုံးသွင်းတဲ့မနောဓာရဝေဇန်းဆိုတဲ့စိတ်ဖြစ်တယ်ဖြစ်ပြီးတာနဲ့တပြိုင်တည်းဇောတရားယုံဒီလိုဖြစ်တယ် အဲ့ဒါပြီးတဲ့အခါကျတော့ तू ကဘာဖြစ်တုံဆိုရင်အတိတ်ကိုလှမ်းပြီးတော့ဘာပါလိမ့်လို့ဆိုရဲစဉ်းစားတဲ့စိတ်အဲ့ဒါပြီးသွားရင် နောက်တစ်ခါလာပြန်ရော process တစ်ခုအဲ့ဒီ process တစ်ခုကျတော့ပန်းဆိုတဲ့နာမည်လေးကို तू ကရလာအဲ့ဒီ process ပြီးပြီဆိုတော့မှအော်ပန်းဆိုတာဒါပဲလို့ဆိုတာကိုသိတာနောက်ဆုံးကြမှာသိတာဒါလည်းကျွတင်ပြီးတော့သိထားပြီးမှသိတာအ ਨੇ ဆုံး၄ခုလို့ပြောတာနော် ရူပံပထမစိတ်တေနပထမဝိထိစိတ်တွေအားလုံးဝိထိ mental process ၄ခုကြတယ်လို့ပြောတာအ ਨੇ ဆုံးမျက်စိကအဆင်းအာယုံကိုမြင်လိုက်ရင် ထိုအဆင်းအာယုံနဲ့စတင်ပြီးအလုံးလုံးတဲ့စိတ်ကဒါပစ္စုပန်အာယုံနဲ့ process တစ်ခုတခါအဲ့ဒီအတိတ်ကိုပြန်ပြီးတော့တွေးတဲ့ process ကတစ်ခုဝိထိစိတ်ဆင်ကတစ်ခု အဲ့ဒီထဲမှာအမီပေးတဲ့အမီကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့ process ကတစ်ခုအကောင့်ထဲ direct ကိုတိတဲ့ process ကတစ်ခုလို့ဆိုပြီးအ ਨੇ ဆုံး၄ခု၄ခုဆိုလို့ရှိရင်ပထမဆုံးမှာ18ချက်ပါတယ်စိတ်ပေါင်းဒုတိယဟာကသူကပစ္စဒရမနောဒရဝိဇန်ရဲ့ဇော9ကျိန်ရဲ့ရှစ်ဒရာယုံ2ကျိန်ရဲ့ဆိုလို့ရှိရင်သူက8ကျိန်9ကျိန်9ခုဖြစ်မယ် အဲ့ဒီလို6ခု6ခု6ခု၄ခါလောက်ဖြစ်မှပန်းဆိုတာသိတယ်ဒါလည်းငကိုကသိခဲ့ပြီးမှပန်းဆိုတာကို तू ကောင်းတယ်ခေါ်နိုင်တယ်အဲ့တော့ဒီလောက်အဆင့်စီသွားနေတာဟိုအဆင့်နေသွားတာဟုတ်ပါမလားအခုမြင်အခုသိတယ်လို့ဒီလိုထင်ကောင်းထင်လိမ့်မယ်ပေါ့မဟုတ်ဘူး तू က process ကအဲ့တိုင်းပဲသွားတယ်အဲ့ဒီ process ကိုဖြတ်တောက်ပြလို့မရဘူးကားမောင်းတာပဲကြီးအစဉ်အစဉ်တိုင်းသွားတာလေအကုန်လုံး ပန်းပင်လေးတွေဖူးတာပွက်တာလည်းအစင်တိုင်းသွားတာပဲဆိုပါစို့စဉ်းစားကြည့်မျိုးစိလေးတစ်ခုကို မြေကြီးထဲမှာချဆိုင်လိုက်တယ်ခုနှစ်ရက်လောက်နေမှအညောင်ထွက်မယ်အမြင့်ကလေးဆင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအညောင်ဒီခုနှစ်ရက်ကြာမှဘွားကနေထွက်လိုက်တာလားသို့မဟုတ်ဒီအစီလေးဟာဒီကနေ့နဲ့နေ့ချင်းကအခြေအနေပြောင်းတာလားအခြေအခြေအနေကပြောင်းနေတာတစ်ခုပြီးတစ်ခုတစ်ခုပြီးတစ်ခုတရက်နဲ့တရက်မတူဘူးစောင့်ကြည့်နေ develop ဖြစ်လာတာ ပြောင်းလဲမှုလေးတွေအဲ့ကြားထဲမှာရှိနေ။နာယီနဲ့အလိုက်ပြောင်းလဲမှုလေးတွေရှိနေ။ဘုန်းကြီးတို့တွေရဲ့ခန္ဓာကိုယ်လည်းဒီတိုင်းပဲစက္ကန့်နဲ့အလိုက်ပြောင်းလဲမှုတွေရှိနေတယ်။သို့တော့ copy တွေ copy တွေအလားတူတွေလားနေသည့်အတွက်ကြောင့်သူကမမြင်ဘူး။ပြောင်းနေတာကိုမမြင်ဘူး။ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ချိနိုင်မှမြင်တာ။တကယ်ကတော့ copy တွေပေါ့။ဒါကြောင့်မို့မမြင်တာကြာတဲ့ခါကျဟင်းအတော်အိုသွားပါလားလို့ပြောကြတယ်။ဟုတ်ကဲ့လား။ ကြာကြီးနေပါပြောင်းလိုက်တာသိတော့တာလေအမှန်ကတော့တနေ့တည်းပြောင်းသွားတာမဟုတ်ဘူးနေ့တိုင်းပြောင်းနေတာနေ့တိုင်းဆိုတဲ့ထဲမှာစက္ကန့်ပိုင်စက္ကန့်မိနစ်ပိုင်မိနစ်ဒီလိုပြောင်းနေတာအဲ့တော့အရာခသိန်းဟာဒါတွေက process လို့ခေါ်တယ် process ပြပြမပြောနဲ့ process ဆိုတာစိတ်တောင်မကဘူးလမ်းလျှောက်တာလည်း process ပဲ process ရှိတာပဲလမ်းလျှောက်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင် ဘာစာတော့သိတာကိုယ့်ကိုရှောက်ကြည့်ပေါ့ဘယ်အစာခြေတော့တစ်ဖက်မြောက်မယ်ဟိုတစ်ဖက်ကိုချပြီးမှနောက်တစ်ဖက်မြောက်မယ်ဒါ process ပဲလေနှစ်ခုစလုံးမြောက်သွားလို့မှမရတာတလန်းစီတလန်းစီသွားနေတာဒါ process ပဲသူအစဉ်တိုင်းအစဉ်တိုင်းသွားနေတာအလုံးဟာအကုန်လုံးဖြစ်စဉ်လေးတစ်ခုထမင်းစားတာပဲကြည့်လေထမင်းပွဲကြီးပြင်းလာ ပြင်းထားတယ်ထမင်းပွဲကြီးပြင်းထားဇွန်းနဲ့ခရင်နဲ့ မလုပ်တော့မျက်စိကအရင်ကြည့်လိုက်တယ်ဘယ်ဟာအရင်နှိုက်ရမလဲဒါ process ပဲပြီးပြီဆိုတဲ့ကစိတ်ကတွေးထားတဲ့အတိုင်းဇွန်လေးကင်လိုက်တယ်ကင်ပြီးရင်កော်လိုက်ပြီဒါ process တွေပဲလေမကင်ခင်កော်လို့မှမရတာပထမကင်ရမယ်ကင်ပြီးកော်တယ်កော်ပြီးသဲလာမယ်အဲ့ဒီកော်နေတော့မှပါဇက်ကြီးကဟမထားဘူးသဲလာပြီးတော့ပါဇက်နာရောက်မှပါဇက်ကဟပေးတာလေ ဒါ process ပဲအဲပါဇက်ထဲကဟပြီးတော့ပါဇက်ထဲကိုထည့်လိုက်တယ်မထည့်ခင်ကသွားကဝါမနေသေးဘူးထည့်လိုက်မှသူကဝါတာဟောသွားတဲ့ရှာနဲ့အလုပ်လုပ်ကြတယ်ပြီးတော့မျိုးချလိုက်တယ်ဒီတင်ဒါလူကလုပ်ပေးတဲ့ process ဘိုက်ထဲရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ခုနကအစာအိမ်တို့ဥတို့ကနေဆက်ပြီးတော့လှုပ်သွားတာနောက်ဆုံးတွိုင်းလဲရောက်သွားဒါတွေရဲ့ process တွေပဲအကုန်လုံးအဲ့တော့စိတ်မှလည်းပဲဒီတိုင်းပဲလို့ ရုပ်မှာလည်း process ရှိသလိုစိတ်မှာလည်းအာယုံလေးတစ်ခုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအလုံးလုံးကြတာဟာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုမတူဘူးစွမ်းအားတွေမြင့်မြင့်မြင့်မြင့်မြင့်မြင့်လာတယ်ဒါကြောင့်မို့ဇောဆိုတဲ့အဆင့်ရောက်တဲ့အခါကျတော့စိတ်စွမ်းအားတွေတအားမြင့်သွားပြီအချိန်တက်သွားတဲ့အချိန်ပဲသူကရှေ့ပိုင်းကအစလာအစပြိုးလာအစပြိုးပြီးနောက်ဆုံးအဆင့်ရောက်ပြီးဘာဖြစ်သွားပြန်ကျသွားဒါထုံးစံခဲလေးကောင်းငင်ကိုမြောက်ကြည့်ပါလားမြောက်လိုက်လို့ရှင် तू တက်သွား တက်သွားပြီးဘာဖြစ်မလဲရက်ရက်ပြီးရင်ပြန်ကြမယ်ဩအဲ့ဒီသဘောပဲအာယုံလေးတစ်ခုနဲ့စိတ်တွေးတဲ့အခါကျတက်သွားလိုက်ပြီးရင်ပြန်ကြဒီပုံစံနဲ့သွားနေတာအဲ့တော့အာလုံးဟာအာရမဏပစ္စယောဆိုတာကိုယ့်ရဲ့စိတ်အာယုံများသည်စိတ်များဟာအာယုံဆိုတဲ့ကြိုးတန်းလေးပေါ်မှာအမိပြုပြီးတော့ရှောက်လှမ်းနေတာလို့အာယုံဆိုတာမပေါ်ဘဲနဲ့စိတ်ဆိုတာဘယ်တော့မှမပေါ်ဘူးအာယုံနဲ့ဝတ္ထုနဲ့ထိခိုက်မှသာလဲ ပေါ်တယ်လို့ဒီလိုသဘောကျပြီးသွားလို့ရှင်တို့တွေနေ့စဉ်နေထိုင်နေတာဟာအာရမဏပစ္စယောနဲ့နေနေရတာပါလားလို့ဆိုသဘောပေါက်လာမှာပဲပဋ္ဌာန်းနဲ့နေလာကဲအဲ့ဒီနေရာမှာအာရမဏပစ္စယောလို့ပြောလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်အဲ့ဒီအာယုံလေးနဲ့အလုတ်လုတ်တဲ့စိတ်ဒီပြောပါစို့အဲ့ဒီအာယုံလေးရဲ့တက်တန်းက18ချက်လို့ဆိုတော့ရည်တွက်ပြီးတော့ကြည့်အောင် 18ချက်ကိုရေတွက်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကြည်တကားဖွင့်ပေးတဲ့စိတ်တစ်ခုနော်နောက်ပြီးတော့မြင်တဲ့စိတ်ကတစ်ခုလက်ခံတဲ့စိတ်ကတစ်ခုစုံစမ်းတဲ့စိတ်ကလေးကတစ်ခု ဆုံးဖြတ်တဲ့စိတ်ကလေးကတစ်ခုငါးခုရှိသွားဇောက9ခုဆိုဘယ်လောက်ရှိသွား12ခု တရားယုံက2ခုဆိုရင်14ခုအဲ့တော့သူ့ရဲ့တက်တန်းကဘယ်ကစတော့လို့ဆိုလို့ရှိရင်ရှေ့နားမှာ အတိတဘဝင်ဘဝင်စိတ်ကသူကသူ run နေတာအဲ့ run နေတဲ့ထဲမှာအာယုံအတိတ်ကဝင်ပြီးတော့တိုက်လိုက်တဲ့အခါမှာသူကချက်လှုပ်သွားပြီးတော့မပြတ်သေးဘူးချက်ချင်းပြတ်မသွားဘူးသူဝင်တိုက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအချိန်နဲ့သွားနေလို့လွန်သွားတဲ့စိတ်ကလေးကဘဝင်စိတ်လေးကတစ်ခုလှုပ်သွားတဲ့ဘဝင်စိတ်ကလေးကတစ်ခုပြတ်သွားတဲ့ဘဝင်စိတ်လေးကတစ်ခုအဲ့ဒီသုံးခုထည့်လိုက်ရင်ဘယ်လောက်ဖြစ်သွား16ချက်အာယုံလေးရဲ့တက်တန်းကအဲ့ဒီလွန်သွားတဲ့ဘဝင်စိတ်လေးနဲ့သူနဲ့ပြိုင်ပြီးတော့လာကြတာ ပြိုင်ပြီးတော့ဖြစ်တာ။ तू မွေးဖွားတဲ့အချိန်ကအဲ့ဒီအချိန်။သို့တော့ तू ကစိတ်แท้ကိုမရောက်သေးဘူး။ဘဝင်စိတ်ကသူ့ကိုဂရုမဆိုင်ဘူး။ तू နဲ့အာယုမဆိုင်ဘူး။ तू နဲ့မဆိုင်ဘူး။ဘဝင်ဆိုဒီကအတိတ်ဘဝကအာယုနဲ့ပဲသက်ဆိုင်တယ်။အခုပစ္စုပန်မှာဝင်လာတဲ့ဒီအဆင်းအာယုလေးကိုဘဝင်စိတ်ကမယူနိုင်ဘူး။သို့တော့သူ့ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုစွမ်းအားကြောင့်ဘဝင်စိတ်လေးကဖြတ်ခနဲ့ကြော်သွားပြီးတော့သူကလှုပ်သွားပြီးပြတ်ထွက်သွားတယ်။ဟောအရှိန်နဲ့ပြတ်ထွက်သွားတယ် ပြတ်ထွက်သွားပြီဆိုတော့မှ तू ကတကားကနေဝင်လာဝင်လာတော့မှနောက်ကစိတ်တွေက तू နဲ့အလုံးလုံးသွားကြတာအဲ့ဒါတဏီကုံလုံးရင်တဏီကုံပဲဆက်ဖြစ်နေမှာပဲဒီအာယုံလေးဒီပန်းလေးကိုသဘောကျရင်လည်းဆက်တွေးနေမှာပဲသူကနော်စိတ်အစဉ်တွေဟာမပြတ်အောင်ဆက်တွေးနေမှာပဲတဏီကုံစဉ်းစားရင်တဏီကုံပဲတဏှာကြီးစဉ်းစားရင်တဏှာကြီးပဲဒီဟာလေးက repetition ပဲထပ်ထပ်ထပ်ထပ်ထပ်ထပ်လာပြီးတော့ဒီလိုသွားနေမှာပဲ စလိုက်ဒီလိုဆုံးသွားလိုက်စလိုက်ဆုံးသွားလိုက် ပြန်လာအဲ့ဒါလိုဖြစ်နေတာဟာစိတ်တွေမှန်သမျှဟာတဲ့အာယုံဆိုတဲ့ကြိုးတန်းပေါ်မှာရှောက်လန်းပြီးတော့ဖြစ်ကြရတာအာယုံကြိုးတန်းမပါဘဲနဲ့စိတ်အစွမ်းဟာဘာမှမရှိပါဘူးလို့ဒီလိုပြောတာပါเนาะအဲ့ဒါကိုပဲအာရမဏပစ္စယောလို့အဲ့ဒီအာရမဏပစ္စယောလို့ဆိုတဲ့အထဲမှာခုနက မျက်စိက မြင်တဲ့စိတ်ကလေးကဘယ်ချိန်မှာဖြစ်လိုက်တာတော့ဆိုရင်ခုနက မဝင်အတ္တဘဝင်ကလို့ဆိုရယ်ဖြတ်ကျော်လာတဲ့ဘဝင်ကလေးနဲ့သူကတူတူမွေးတာအဲ့တော့သူ့ကိုရတဲ့စိတ်ကဘယ်နှစိတ်မြောက်မှသူ့ကိုတိတာတော့သူ့ကိုတကားဖွင့်ပေးတဲ့စိတ်က၄ခုမြောက်ကြမှာသူ့ကိုတကားဖွင့်ပေးနိုင်တယ်ဟုတ်ကဲ့လားသူ့ရဲ့တက်တန်းဟာ၄ချိန်လောက်ဆိုပါစို့၄ခုဆိုတော့တော့ဘယ်နှခုဖြစ်သွားတော့ဆက်နဲ့ခက်နဲ့စက္ကန့်ဆက်နဲ့စက္ကန့်ရှိသွားဆက်နဲ့စက္ကန့်လောက်ကြာတော့မှသူ့ကိုတကားဖွင့်ပေးလိုက် အဲ့တော့ तू က तू မွေးဖွားလာတဲ့အချိန်က12စက္ကန့်ကျော်ခဲ့ပြီ12စက္ကန့်ကျော်မှမြင်ရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအာယုံကရှေ့ကြသလားမြင်တဲ့စိတ်ကရှေ့ကြသလားအာယုံကအရင်မွေးဖွားပြီးတော့မြင်တဲ့စိတ်ကနောက်မှမြင်တာအဲ့ဒါကိုပုရိသတာပစ္စယောလို့ပြောတာဟုတ်ကလားဒါ24ပစ္စည်းကိုဒီထက်ထည့်ပြီးတော့ပြောသွားလိုက်မယ်ပုရိသတာပစ္စယောဆိုအဲ့ဒါပြော အာယုံကအတိတ်ပွင့်စိတ်လေးနဲ့စပြီးမွေးဖွားလာတဲ့အာယုံလေးကို7စက္ကန့်လောက်7စက္ကန့်လောက်နေတဲ့အခါကျတော့မှတကားဖွင့်ပွေးတာခံရတယ်။နောက်ပြီးတော့15စက္ကန့်ဟိုဘက်ကျတော့မှမြင်သိစိတ်ကလေးကပေါ်လာတယ်ဆိုတော့ဟောပုရိသတာပစ္စယောသူကပုရိသတာပစ္စယောအဲ့ဒါကိုပုရိသတာလို့ခေါ်တာအာယုံနဲ့ပတ်သက်ပုရိသတာပစ္စယောဒါပြင်အဲ့ဒီအာယုံလေးကရှိနေတုံးပဲ mental process မှာသူ့ရဲ့တက်တန်းကမကုန်သေးဘူး16ချက်နဲ့သွားမှဆိုတော့ရှိနေသေးတယ်ရှိနေတုံးဖြစ်သောကြောင့်အဋ္ဌိပစ္စယောမကင်းကွာသေးဘူးပြောင်းမသွားသေးတော့ကြောင့်အဝိကတပစ္စယောဘယ်နှပစ္စည်းရှိသွားလေးပစ္စည်းတဲ့အာရမဏပုရိသတာအဋ္ဌိအဝိကတဟောဒီထဲမှာပါဝင်လာတာဒီဆိုရင်တတ္တိတွေနဲ့သွားတာ မျက်စိထဲမှာထင်ဟပ်လာတဲ့ရူပါယုံလေးသည်စကုဝိညာဉ်စိတ်တဲ့အခုစိတ်အစဉ်တန်းတစ်ခုလုံးကိုအကျိုးပြုတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာအခုပုံစံနဲ့အကျိုးပြုတာနော်အဲ့ဒီအာယုံလေးကကြိုတင်ဖြစ်နေသည့်အတွက်ကြောင့်ပုရိသတာရှိနေတုံကျေစုပြုတာဖြစ်သောကြောင့်အတ္ထိပျောက်မသွားခင်ကျေစုပြုတာဖြစ်သောကြောင့်အဝိကတာကြိုးတန်းတဲ့ဖွဲအထောက်ကူပြုနေတာဖြစ်သောကြောင့်အာရမဏလို့ဩဒီလိုနားလည်ရတယ် အတန်ကြားတာလည်းဒီတိုင်းပဲနှာခေါင်းကအနံ့ရရင်လည်းဒီတိုင်းပဲကိုယ့်ဘက်ကိုထမင်းဆိုင်ရင်လည်းအာယုံဆိုင်လို့ရပါတယ်ရှာလေးနဲ့အရသာလေးနဲ့တချို့အရသာကတိတ်မထင်ရှားဘူးပေါ့ထင်ရှားကြလို့ရှင်ငရုတ်သီးလေးစားလိုက်ပေါ့အဲ့ဒီခါကြလို့ရှင် ပို့ပြီးတော့ထင်ရှားလာမယ်ရတယုံကနော်ရတယုံကထင်ရှားလာပြီဆိုလို့ရှင် စိတ်ကအဲ့ဒီရောက်သွားမှငရုတ်သီးစားလိုက်တာဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါလို့အာယုံလေးတွေနဲ့ စိတ်ကလေးတွေကအခုလိုမိတွဲပြီးတော့ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားကပဋ္ဌာန်းကျမ်းတော်ကြီးမှာဟောကြားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီပဋ္ဌာန်းကျမ်းမှာဒီလိုဟောတဲ့အကျယ်တဝင့်အသေးစိတ်ဟောနေတာအခုပစ္စယနေရတာဆိုတာမကျင်းမကျဲဒီတဲ့နောက်ထပ်ပြီးတော့ချဲ့လိုက်လို့ရှိရင်ပညာဝါဒဆိုတာအကျယ်ကြီးပဲလာသေးတဲ့တခါအသေးထပ်စိုက်တာရှိသေးတယ်အေးဒါကြောင့်မို့တရားချက်ခင်သူတော်စင်ပြိဿအပေါင်းတို့ဒီအာရမဏပစ္စယောနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်အခြေခံအားဖြင့်တော့ နားလည်သွားပြီလို့ယူဆပါတယ်ဘုရားမြတ်စွာရဲ့တရားဓမ္မဟာလူတွေရဲ့တဏ္ဍမှာဖြစ်နေတဲ့သဘာဝတွေကိုထင်ရှားသိတာလောက်အောင်ဟောကြားခြင်းဖြစ်ပါတယ်သဘာဝကိုမသိသေးသမျှအတိညာဆိုတာမရနိုင်ပါဘူးအတိညာဆိုတာသဘာဝကိုအစစ်မှန်ကိုသိတာကိုဒါလည်းအတိညာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီအတိညာကိုရရှိမှသာလင်တွေ့တာမှုဆိုတဲ့တဏှာကိုဖယ်ရှားပြနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်တွေ့တာမှုတဏှာဖယ်ရှားနိုင်မှတောကဆိုတာဖယ်ရှားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ တောကမဖယ်ရှားပဲစိတ်ငြိမ်းချမ်းမှုဆိုတာလုံးဝမရနိုင်ပါဘူးဒါကြောင့်မို့တောကဆိုတဲ့အပူပင်နေခင်းပြီးတော့စိတ်ငြိမ်းချမ်းမှုဆိုတဲ့သာဝရအငြိမ့်တဲ့နိဗ္ဗာန်ထီအောင်ရောက်ရှိနိုင်မှုရအတွက်ဓမ္မအတိညာရရှိဓမ္မအတိညာရရှိမှသာလျှင်အတွေ့အတာကိုဖယ်ရှားနိုင်မှာလို့ယုံကြည်ယူဆပြီးတော့အတိညာရရှိအောင်ကြင်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း ကဲမေတ္တာပို့ရတတ္တဝါများစွာဘေးရန်ကွာချမ်းသာကြပါစေမေတ္တာရေချမ်းသွန်ကားဖြံငြိမ်းချမ်းကြပါစေသက်ရှိချမ်းပါစိတ်ချမ်းသာ ဒုယဆန္ဒပြည့်ပါစေဓမ္မောတရံပြိဝေတဝါနာဝိသတဗ္ဗေတမုဟတာအစရမရာတိတိဘာဝံနိဗ္ဗာနံယန္တုတာရောဓမ္မောတရံလောဘဒေါသမောဟစိတ်တောက်ကင်းပြောက်ကြည်တရားစေကိုပြိဝေတဝါဝန္တာရှင်ပြတောက်ကြနာကြရကုန်သောကြောင့် ဝိသသဗေပူဇာညင့်နောက်ကိလေသာအစေတောက်ဟုသမျှတို့သည်သမုဂတပိဉ္စဘက်တွင်ရေမတင်တကဲ့သို့ကင်စင်လွင်ပြောင်းပေမရောက်အောင်ပယ်ဖြောင်းအပ်ကုန်သည်ဟွန်တုစင်စစ်မသွေဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းအစရမရံအိုခြင်းလဲကွာနာခြင်းလဲကင်သိခြင်းလဲရှင်းထသောတိတိဘာဝကိလေသာဟုပူခတိန်ကင်းငိမ့်ရာအစစ်ဖြစ်ပေထသောနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ဟုခေါ်အေးမြို့တော်သို့ သာရောတရားချစ်ခင်စိတ်ကောင်းဝိညာသူတော်စင်များတို့သည်ယန္တုပါရမီအဆင့်ဆင့်မြင့်တယ်မြင်၍မလင့်ပုံသေးဆက်ရောက်တော်မူကြပါစေကုန်တည်း